Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semua komunitas Indonesia dimanapun berada. Eh, kita sebentar lagi akan memulai talk show yang dibawakan oleh Alzheimer Indonesia eh, Nederland, talk show yang ke-38. Kita tunggu sebentar ya. Ya, tepat pukul 10 kita akan memulai uh, talk show hari ini, uh, sebuah persembahan dari Alzheimer Indonesia Nederland dalam rangka hari uh, atau bulan Alzheimer sedunia yang jatuh pada bulan September. Saya Mani Karisma Yeti, uh, kembali hadir untuk menemani Anda di, uh, di acara yang ke-38 uh, Stichting Alzinet kali ini. Agenda kali ini cukup berbeda. Kita akan membawakan talk show dengan narasumber dari Indonesia atau diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di Belanda. Kita akan mendengarkan pemaparan mereka tentang banyak hal, tentang penegakan diagnosis, tentang perawatan demensia di nursing home, tentang eh, bagaimana tantangan caregiver eh, untuk Eh, orang dengan background Indonesia di luar negeri khususnya di Belanda dan kita akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Alzheimer Indonesia dan juga para penonton YouTube yang eh, luar biasa saat ini menonton acara ini. Bila ada pertanyaan dari Anda semua, Anda silahkan menuliskan eh, pertanyaan di kolom komentar di YouTube ada Kak Tania di sana yang akan membantu menyampaikannya kepada kami supaya kami bisa diskusikan nanti di sini. Oke, ya. Sebelum kita mulai talk show kali ini, saya ingin eh, menyapa terlebih dahulu Chairman dari Alzheimer Indonesia Nederland, Amalia Fong Utomo. Amalia, Halo semua, apa kabar? Kabar baik. Begitu juga dengan Amalia. <laughs> ya, semua um, baik di sini. Apa kabar? Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah nih sehat-sehat semua ya di sini. Senang sekali melihatnya. Um, aku ingin mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak Mayer Fas. Terima kasih sudah uh, mendukung dan KBRI terus mendukung acara kami dan juga tentu saja para narasumber ini teman-teman diaspora yang hebat-hebat nanti kalau didengar ceritanya tuh hebat sekali mereka ini long distance relationship ke tanah air kita akan selalu rasakan itu ya dan juga para sahabat Alzi yang sekarang uh, sedang melihat uh, via YouTube dan ada di mana saja um, terima kasih dukungannya tanpa terasa ini kita udah menuju akhir bulan September ya Mama Nik dan semua sahabat Alzi dan September itu adalah bulan Alzheimer. Jadi kalau dilihat berbagai macam kegiatan di bulan September ini telah kita adakan baik di dalam negeri di Indonesia, di dalam Belanda juga seluruh dunia sebetulnya dan juga di Alzi itu di semua uh, koordinator wilayah itu banyak sekali acaranya. Pada kali ini tuh um, kayaknya dari awal saya sudah emosional ya mendengar cerita-cerita bahkan di grup WhatsApp Alzheimer Indonesia juga. Apalagi dengan situasi seperti ini, diaspora juga di luar negeri banyak um, tantangan, cerita unik, berbagi cerita uh, orang tua kita di tanah air yang sakit, orang tua di tanah air kita yang uh, wafat, uh, keluarga yang mengurus kita dan jauh belum bisa pulang. Banyak sekali um, tantangan rasanya yang ingin kita berbagi cerita yang mungkin semoga di hari ini uh, kita juga dapat berbagi cerita dan bukan di tanah air saja dan tentu saja orang tua kita di sini juga seperti apa dengan latar belakang Indonesia apakah pemerintah setempat atau Belanda siap menerima kita sebagai latar belakang yang berbeda ya dengan berbagai macam latar belakang termasuk Indonesia Terus kita sendiri juga mau seperti apa? Kita menua di rantau, ya. Kita sekarang mungkin berbicara tentang orang tua kita baik di Belanda atau di negara tempat tinggal ataupun di Indonesia. Tetapi kita juga sendiri akan menuju lansia. Saya sendiri udah prelansia, jadi kadang-kadang sudah ada yang relevan gitu kehidupan lansia di di kehidupan saya gitu. Jadi um, Semoga topik kali ini akan uh, menjadi uh, inspirasi dan juga bisa menjadi uh, sarana mungkin buat teman-teman yang lain bisa bergabung. Um, karena satu, karena setiap tiga detik di dunia satu orang terdeteksi demensia. So enjoy the discussion. Salam jangan maklum dengan pikun. Terima kasih Amalia ya betul sekali bahwa eh, tema-tema tentang Alzheimer, tema-tema tentang demensia itu tidak hanya relevan bagi orang tua kita, bagi kakek nenek kita, tapi juga relevan untuk kita sendiri, untuk generasi muda. Bagaimana kita bisa menyambut mereka, eh, bagaimana kita bisa berbagi kasih dengan mereka supaya semuanya bahagia. Nah, Eh, kita akan eh, ke acara berikutnya. Eh, kedutaan Besar Republik Indonesia itu merupakan rumah kedua bagi komunitas Indonesia yang berada di luar negeri. Begitu juga Kedutaan Besar Republik Indonesia yang di Den Haag. KBRI Den Haag selama ini setia mendukung kegiatan ALSI dan pada kesempatan kali ini, Duta Besar Fass juga akan memberikan kata sambutan melalui video yang sudah beliau rekam eh, beberapa hari sebelumnya. Mari kita bersama-sama mendengarkan bersama Bapak Fass, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi, Kota Morgen. Untuk saudara-saudara di Belanda, selamat siang untuk peserta di Indonesia. Saya Mayer Vas, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara peserta webinar pada hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Hari ini kita berkumpul bersama masih di depan layar kaca masing-masing karena situasi yang masih belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama secara fisik. Kita perlu untuk terus saling mengingatkan dan bersabar dan menaati protokol kesehatan serta menjaga kesehatan kita baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Berbicara tentang kesehatan, seperti biasa webinar Alzi selalu menjadi hal yang unik karena selalu diawali dengan senam otak. Selain untuk menjaga kondisi otak kita agar terhindar dari demensia, juga membuat hati senang. Apresiasi saya untuk Alzi Nederland yang tidak pernah bosan dan lelah membuat berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan awareness kita akan demensia. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan September ini diperingati sebagai bulan Alzheimer dunia. Menurut penelitian, setiap tiga detik satu orang di dunia ini terdeteksi dengan demensia. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua. Bukan hanya bagaimana cara agar kita terhindar dari demensia, namun juga bagaimana kita dapat membantu orang dengan demensia. Mungkin tidak sedikit sanak saudara dan keluarga kita atau rekan kita yang terkena demensia. Sebagai orang Indonesia yang familial sudah tentu kita akan berusaha membantu mereka sebanyak yang kita bisa. Melalui webinar hari ini, kita akan mengupas bagaimana kita dapat mendukung mereka dengan cara yang sesuai. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, demensia identik dengan penyakit orang tua. Biasanya terdeteksi pada usia-usia senja. Di Belanda, berbeda dengan kebiasaan kita di Indonesia, orang yang sudah tua biasanya memilih atau dititipkan dengan di care house atau panti jompo. Bukan karena tidak sayang atau tidak berbakti kepada orang tua. Namun kultur di Belanda memang seperti itu adanya. Putra-putri mereka lebih percaya dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter dan caregiver di panti jompo karena mereka yakin bahwa tenaga yang ada di Panti Jompo merupakan tenaga profesional yang lebih mengerti kebutuhan mereka. Bapak, Ibu, teman-teman mungkin sudah sering mendengar cerita bahwa caregiver Indonesia merupakan pengasuh favorit bagi orang tua. Hal ini bukan merupakan hal yang aneh, mengingat memang budaya Indonesia selalu mengajarkan sopan santun dan penghormatan kepada orang tua. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan apresiasi saya pada para caregiver Indonesia yang telah menjaga dan mengharumkan nama baik Indonesia dengan selalu berlaku profesional dan santun dalam menjalankan tugasnya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, Sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Alzi atas terselenggaranya kegiatan ini juga kepada para narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita semua. Semoga diskusi hari ini dapat membuahkan hasil yang bermanfaat dan semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Semoga pula diskusi hari ini dapat membuahkan hasil yang bermanfaat dan semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ingat, jangan maklum dengan pikun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Terima kasih uh, Bapak Mayer Fas, Duta Besar eh, Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda dan juga jajarannya. Terima kasih sekali. Betul seperti apa yang dikatakan <laughs> Pak Mayer Fas. Alzinet itu selalu mengawali acaranya dengan senam otak senam koordinasi bersama-sama. Nah, kali ini juga demikian, saya mau ajak teman-teman yang ada di Zoom ini, para narasumber, dan juga semua penikmat YouTube yang ada di luar sana, dimanapun Anda berada, yuk kita sama-sama melakukan uh, senam koordinasi bersama yang akan dipandu melalui video berikut ini. semua sudah berolahraga bersama-sama. Di sini saya dengan narasumber kita hari ini, kita juga sudah senam uh, koordinasi. Semoga para penikmat YouTube semuanya, dimanapun Anda berada juga ikut. Salah tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kita tetap bergerak dan melatih koordinasi kita. Nah, eh, kita sudah sampai acara eh, talk show, bincang santai. Seperti saya sampaikan sebelumnya, narasumber kita kali ini adalah diaspora Indonesia di negeri Belanda. Uh, ada uh, empat narasumber, ada Dr. Dara uh, R. Pabite, kemudian ada Desi Damayanti, Wati Syairon, dan Agnes Jamianto. Dan saat ini saya akan mengawali Eh, bincang-bincang santai namun bermanfaat bersama dengan Dokter eh, Dara Rosmalina Pabite. Ayos, Dokter Dara. Halo. Halo. Selamat pagi. Sebel selamat pagi, selamat sore, selamat Oh ya, selamat persis. <laughs> Dokter Dara, izinkan, salam sejahtera. Ya? Salam sejahtera, izinkan saya untuk uh, memperkenalkan dokter terlebih dahulu ya. <clears throat> Dokter Dara Erpabite Ayos eh, adalah dokter dari Indonesia yang sekarang sedang menjalani pendidikan spesialis Oudergeneeskunde atau pendidikan spesialis kedokteran lansia di Randbod University Medical Center Nijmegen. Saat ini Dokter Dara sedang menjalani stase di Hegenet, Itu adalah sebuah instansi kesehatan yang khusus melayani orang-orang dengan masalah psikologis dan gangguan mental, serta keluarga mereka. Eh, dokter Dara ini hobinya berenang, <laughs> yang saya tahu tapi <laughs> mungkin eh, beliau akan menceritakan hal lain. Tapi yang pasti kali ini Dokter Dara bersama dengan Asinet akan berbincang mengenai penegakan diagnosis demensia. Ya. ya. Ada yang perlu ditambahkan Dokter Dara? Lengkap. Lengkap ya? <laughs> Lengkap, kap, kap. Bagaimana kabarnya, Dokter Dara? Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat. Sehat. Ya, ya, <laughs> ya kita ke um, pertanyaan pertama sebelumnya, Dokter Dara. Hmm. Ini bagaimana sih kondisi atau situasi demensia saat ini uh, ya khususnya karena dokter darah eh, uh, praktek di Belanda ya khususnya, uh -huh. ya, tapi juga gambaran umum di di dunia seperti apa? Ya, um, aku kasih mungkin kalau kita bisa di presentasi share, uh, di screen share mengenai okay. uh, dimensi yeah. di ya. Belanda. Yes, kayak Ya, dimensi di Belanda Nah ya, kan dengan meningkatnya harapan hidup di eh, di Belanda dan eh, di dunia secara general, dimensi ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang terberat ya. Kalau kita lihat ini di eh, di gambar pertama di tahun 1950 kasus dimensi di Belanda itu sekitar 50 ribu dan sekarang sudah meningkat drastis dengan saya sekali lagi dengan seiring meningkatnya usia sekarang sudah meningkatnya harapan hidup, um, sekarang diperkirakan ada sekitar 290 ribu kasus dimensi di Belanda. Dan dengan meningkatnya uh, harapan hidup uh, ke depannya, um, diprediksikan di tahun 2040 ada sekitar 500 ribu kasus di Belanda. Dan um, jika seperti itu terus, bisa-bisa sampai di tahun 2080 2050 bisa sampai sekitar 600 ribu. Eh, dan sekarang dimensi sudah menjadi penyebab kematian nomor satu di Belanda. Ya, meningkatnya sangat apa namanya peningkatannya itu sangat drastis eh, dan rata-rata pasien hidup selama enam setengah tahun dengan dimensi dari terdiagnosa atau mungkin dari sebelum mungkin kalau dari sebelum terdiagnosa lebih lama lagi ya. Um, dan kalau kita lihat, uh, tadi seperti Pak uh, eh, Mayorfa sudah sampaikan, um, ya apa namanya morbiditas demensia ini meningkat dengan seiring meningkatnya usia. Jadi di atas 65 tahun ada sekitar 8 persen eh, pasien terdiagnosis dengan demensia, di atas 80 tahun 25 persen dan di atas 90 tahun sekitar 40 persen. Logis karena um, uh, in general um, proses dimensinya adalah proses neurodegeneratif ya, jadi degeneratif otak. Tapi uh, belakangan kita juga melihat kasus-kasus yang ditemukan di usia muda. Ya, kalau nggak salah sekitar ada di Belanda mungkin ada sekitar 12.000 kasus di usia muda. Di bawah usia 65 muda, tahun. Di bawah usia, 65 tahun. Di bawah 65 tahun. Ya, ya, ya, ya. Hmm. Dan kalau kita lihat, um, ya mungkin uh, kalau perbandingan antara laki-laki dan perempuan, mm-hmm. satu dari tiga perempuan terdiagnosa dengan demensi, dan satu dari tujuh laki-laki ya uh, uh, diagnosa dengan demensi. Nah, sekali lagi, ini mungkin juga karena ya ha, eh, perempuan adalah gen yang lebih kuat dan <laughs> bisa bisa lebih tua, mungkin juga karena ini. Iya, ya, ya, ya, ya. ya. Jadi sekitar eh. seperti itu gambarannya kira-kira di uh, di, di Belanda. Belanda. Dan saya rasa kalau di di dunia juga nggak seberapa berbeda. Kalau di Indonesia sendiri mungkin sekarang penyebab kematian nomor satu masih gagal jantung. Mm-hmm. Bisa disebabkan nomor satu ya eh, harapan hidup di Indonesia belum setinggi di Belanda Uh, dan penanganan kesehatan di Indonesia juga kan tidak seperti di Belanda. Di Belanda banyak pasien dengan gagal jantung yang terus masih dengan dengan segala um, terapi, ya, harapan hidupnya jadi lebih tinggi. Ya, ya, ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Ya, itu gambaran uh, mm demensia ya. di Belanda. Uh, kalau uh, tadi Kak uh, Dara bilang mm-hmm. Eh, resikonya meningkat sesuai dengan, eh, sesuai dengan usia. Ya. di Belanda pun di bawah 65 tahun eh, banyak kasus juga ya demensia ya. early onset, ya. ya onset, early onset awal. Ya, ya. Ya. Ya. Lalu gejalanya seperti apa ini Kak uh, Dara? Teman-teman uh, Alzinet itu kita sudah punya apa? kebalik ini. Uh, kenali 10 gejala demensia. Nah, kalau gejala-gejala demensia yang Kadara uh, temukan ya. di klinis itu seperti apa dan apakah beda-beda atau tidak antara yang onset muda dan tua? Ya, um, mungkin kalau slide slide dua slide berikutnya, ya, yang nah Um, tergantung dari tipenya. Kita tahu um, um, mayoritas dari dimensi tipenya ada Alzheimer. 70 persen, 60-70 persen dari, dari dimensi tipenya ada Alzheimer. -hmm. Kemudian setelah itu ada vaskuler. Uh, jadi um, patofisiologinya berbeda kalau Alzheimer karena ada pertumpukan dari tau protein, uh, sementara vaskuler itu adalah gangguan dari aliran darah ke otak. Um, pada orang tua biasanya adalah penggabungan dari dua itu, Alzheimer dan vaskuler. Kadang-kadang sudah susah dipisahkan. Uh, setelah itu ada lagi sekitar antara Lewy body uh, dimensi, uh, Parkinson dimensi, dan frontotemporal dimensi. Nah, um, apa namanya gejalanya ya yang paling umum sebenarnya Alzheimer adalah biasanya pikun Nah, pikunnya itu uh, atau lupa. Um, tadi mungkin kalau bisa kembali ke <laughs> slide sebelumnya, sorry. Sebenarnya yang namanya demensia itu adalah gangguan dari fungsi otak di beberapa um, di beberapa daerah. Jadi bukan hanya ingatan, tapi juga gangguan bahasa, gangguan fungsi eksekutif, ya, gangguan fungsi eksekutif itu jadi dia tidak bisa eh, membuat keputusan, um, apa namanya tidak bisa melihat overview gambaran besar itu mereka kehilangan um, dan orientasi juga hmm. yang um, sebetulnya sudah bagus kan disketsakan di di video uh, eh, Alzinet di depan eh, uh, 10 tanda dimensi ya kalau nggak salah ya seperti itu. Nah dan saya selalu kalau di uh, dengan pasien menjelaskan ada pikun yang normal pikun yang normal itu uh, ya misalnya kayak lupa kadang-kadang kan suka diulang tapi kalau misalnya dikasih dikoreksi masih oh ya oh ya atau kadang-kadang kayak um, ya belum belum belum mengganggu kehidupan sehari-hari nah kemudian agak lebih lebih berat lagi adalah pikun yang lebih dari normal itu namanya mild cognitive impairment. Nah, itu kalau mulai terganggu ada bukan hanya pikun, tapi ada gangguan bahasa tadi, atau ada gangguan eksekutif, atau gangguan orientasi, um, ya, itu mulai ke arah mild cognitive impairment. Tapi di mild cognitive impairment ini juga tidak ada gangguan terhadap uh, kehidupan sehari-hari. Jadi ya. mereka masih bisa menjalankan fungsinya secara normal. Nah, dimensi adalah kalau gangguannya ini sudah cukup parah sehingga tidak bisa melakukan fungsi sehari-hari. Ya, jadi harus dibantu dan fungsi sehari-harinya itu juga ada ada dua. Jadi ada fungsi seperti mandi, eh, eh, mengurus, mengurus diri sendiri, atau ke yang apa namanya yang fungsi yang lebih tinggi. Seperti misalnya dulu bisa pegang pakai komputer, sekarang mulai nggak bisa, mhm. atau mulai bingung gimana nggak bisa masak dulu bisa masak, sekarang udah nggak bisa masak, seperti itu. Um, dan dimensi ini kan sindrom ya, jadi kumpulan gejala. Seperti itu. Mungkin kalau kembali ke slide berikutnya, di sini ada saya sketsakan sedikit ya tadi pikun, nggak ada bahasa, praksis itu kalau sudah tidak tahu melakukan hal-hal yang sebelumnya dia tahu, gangguan eksekutif, orientasi tiba-tiba bingung ini pagi, siang atau malam uh, atau tidak tahu tempat apa jalur uh, misalnya tempat yang uh, apa yang beken gitu yang yang yang yang familiar tiba-tiba ini di mana gitu nggak tahu atau uh, lupa orang tapi lupa orang yang buka kadang-kadang lupa nama lupa nama oke okay, masih nggak apa-apa gitu tapi kalau misalnya orang yang dia yang yang cucunya dia sampai lupa nah itu uh, udah berarti udah berat gejalanya Nah, Alzheimer perburukannya lambat, jadi biasanya sangat pelan. Di orang tua ya, ini ini biasanya kalau di, eh, di usia muda itu gejalanya atipis, jadi um, lebih susah untuk didiagnosa. Um, dan sampai kalau sudah berat bisa ada gangguan uh, gangguan ya psikosa, jadi gangguan gangguan psikis seperti halusinasi, waham, paranoid atau agitasi. Itu Alzheimer uh, eh, demensi. Yeah tipe vas vaskuler biasanya itu um, gangguan pikun atau gangguan ingatan itu tidak terlalu kelihatan di awal. Lebih ke arah apatis. Nah, um, dulu punya inisiatif, sekarang udah nggak punya inisiatif, hanya mau duduk di rumah, nggak ngapa-ngapain. Atau lambat, jadi bergeraknya lebih lambat, um, dan dan signifikan ya terus eh, melakukan sesuatu lebih lambat fungsi eksekutifnya juga terganggu dan kadang-kadang karena mereka merasa jadi kalau vaskuler ini eh, kesian kadang-kadang pasien itu ngerasa gitu oh, aku udah nggak bisa kalau Alzheimer kadang-kadang mereka udah lupa mereka nggak bisa udah udah udah um, sejak itu gitu tapi kalau vaskuler itu kadang-kadang ada momen di fluktuatif ada momen yang mereka um, sadar gitu terus mereka tahu bahwa dia lupa dan itu terus jadi panik sering kita ketemukan seperti itu. Nah, um, setelah mulai agak berat, mulai muncul pikun, gangguan bahasa, dan gangguan orientasi. Uh, dan biasanya dia bertahap ya, jadi dia kayak tangga turunnya, ah. perburukannya. Biasanya um, mereka, biasanya mhm. kalau aku potong ya minta ya, nggak apa-apa ya. Mhm. Nah, karena aku ini tertarik sekali uh, uh, dengan gejala-gejala demensia ini, tapi biasanya kapan mereka datang ke tenaga kesehatan? Um, biasanya cenderung ter, um, terlambat karena um, ya biasanya sih ke, biasanya selalu yang melihat itu uh, sekitar jadi hmm. mantel zora atau uh, uh, ya keluarga yang mulai melihat oh dia mulai lupa-lupa ya dia mulai apatis ya dia mulai uh, banyak yang bikin dia bisa nggak itu yang dulu dia bisa bikin jadi nggak bisa ya um, biasanya kalau gangguan siber itu baru mereka datang. Um, atau kalau disinyalir ya kadang-kadang juga misalnya cukup cepat kalau orang tua yang tinggal sendiri ya di Belanda banyak orang tua tinggal sendiri dan hmm. biasanya um, butuh bantuan sebentar Um, ya kalau misalnya biasanya ada perawat ya yang datang ke rumah, mereka biasanya juga mulai signalir gitu. Kalau mereka lihat oh rumahnya mulai nggak keurus, dia mulai nggak bisa ngurus iya. benda. Eh, jadi biasanya biasanya disinyalir oleh orang sekitar Aha. pertamanya. Um, dan ya itu biasanya sih cenderung sudah di uh, sudah di minimal mild cognitive impairment. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau tadi Kadara kan bilang uh, biasanya uh, gejalanya tahapnya tahap ya, jadi kayak ya. tangga gitu kan. Mm-hmm. Kadang-kadang uh -huh. terdiagnosisnya udah udah sudah naik tangga kedua gitu ya mungkin ya. ya. Sudah naik tangga kedua atau di antara malcognitive impairment dan dimensi gitu. Jadi udah kan tadi um, dua tiga, tiga lingkaran itu. Ya. Nah ada yang lingkaran iri lapisan itu kadang-kadang sudah di situ. Ya. Ah, ya. Ya, ya. Karena kadang-kadang juga keluarga atau mantan suara biasanya berusaha untuk um, menutupi ya. Jadi fungsi-fungsi okay. yang biasanya dilakukan oleh um, uh, apa pasien itu di, diambil duluan sudah dari atau sudah dari awal diambil oleh mantel zora. Jadi nggak kelihatan sudah sejauh nah, apa. Karena sudah dibantu ya, karena ya. sudah dibantu jadi nggak kelihatan. Ya, ya, ya, ya. dari awal sudah disupport. Hmm. Ya, ya. Nah, kalau untuk penegakan diagnosisnya itu memakan waktu berapa lama, Kak, eh, dokter Dara? Penegakan diagnosisnya sebenarnya eh, tergantung ya. Sebenarnya kanalnya bisa bermacam-macam. Bisa dari biasanya kalau usia muda dikirimnya dari art awalnya ke eh, neurolog. Mm-hmm. Karena um, biasanya kalau usia muda mau disingkirkan dulu apakah ada uh, penyakit yang bisa di, um, disembuhkan misalnya apakah ada abses di otak, apakah ada tumor di otak ya, yang itu kan bisa um, masih bisa apa bisa disembuhkan. Yeah. Jadi cari yang curable apa enggak gitu. Yeah. Iya. nah kalau atau ke klinis geriater, jadi ke geriater atau ke spesialis audiologis sekunder. Nah mm -hmm. kalau ke mhm. rumah sakit ke klinis geriater itu biasanya um, sekitar ya rata-rata tiga -rata bulan enam bulan sih karena kan pertama jadi ke poli, nah di poli biasa anamnesis, eh, terus eh, pemeriksaan fisik, eh, hetero anamnesis. jadi kita mendengar juga cerita dari dari keluarga atau dari orang sekitar. Setelah itu, dengan termasuk pemeriksaan lab untuk menyingkirkan differential diferensial diagnosa yang lain. Nah, setelah itu, kalau, oh ya, dan kita juga bikin screening dari kognitif, dari, dari fungsi otak. Dari situ kita lihat biasanya pakai Moka atau MMSA itu uh, sudah di seperti apa dan kemudian kadang-kadang kalau sudah sangat jelas berhenti di situ. Sudah sangat jelas, oke okay, diagnosa sudah ditegakkan, pasien uh, eh, diterdiagnosa dengan dimensi, terus dilihat um, apa namanya pelayanan kesehatan seperti apa yang diperlukan. Nah, tapi kalau masih nggak jelas, kita kadang-kadang Eh, misalnya tadi yang di MCI ya di tengah-tengah itu kita kan mau lihat nih sudah sejauh apa sih uh, uh, beratnya penyakitnya ini bisa nggak dia masih berfungsi sendiri bisa nggak dia tinggal sendiri uh, nah itu kita melakukan uh, neuropsikologis on the, uh, on the juga jadi uh, tes neuropsikologis seperti tes IQ tapi mm -hmm. jadi mm-hmm. setiap fungsi otak itu dites secara lebih uh, detail untuk melihat di mana sih um, tingkatan itu sekarang seperti apa. Nah, setelah atau kadang-kadang juga dilakukan um, uh, imaging MRI atau CT scan untuk hmm. lebih melihat um, tipenya yang mana. Karena kalau Alzheimer kadang-kadang masih ada obat yang bisa diberikan rivastigmin untuk mencegah uh, uh, uh, memperlambat perburukan. Ya. Tapi kalau seperti vascular dimensi itu udah nggak ada obatnya untuk mencegah perburukannya. Jadi kira-kira ya. seperti itu. Nah kalau, kalau tadi dari, setelah ya. Tadi setelah ada penegakan diagnosis, eh, dokter, mm -hmm. terus kemudian kan tadi dokter darah kan banyak eh, penel, apa uh, ya apa ya. penelitiannya ya. ya, jadi penelitian psikologis, iya. penelitian ya. gimana masih bisa tinggal sendirian atau tidak. Nah mm -hmm. itu itu apa yang dilakukan setelah penegakan diagnosis? Yes. Iya. Um, ya, Ya, biasanya kita melakukan diagnosis tidak hanya diagnosis uh, penyakit, tapi juga um, zorah diagnostik, jadi diagnosi diagnosa ke arah um, perawatan. perawatannya, apa yang dibutuhkan. Uh, dia sudah cukup punya ties, uh, eh, da, uh, ya dan dan se, juga dilihat juga melihat aspek manfaat zorahnya atau okay. perawatnya ya di rumah, apakah istrinya atau anaknya, mereka ini uh, masih bisa nggak memberikan perawatan yang cukup gitu. Uh, -hmm. Kalau tidak bisa disupport, support seperti apa yang mereka butuhkan. Biasanya kita minta uh, case case manager dimensi untuk uh, datang ke rumah mereka untuk melihat uh, apa perawatan seperti apa yang diperlukan. Um, kemudian juga banyak eh, support group. Jadi itu semuanya diinventarisasi perawatan seperti apa yang mereka butuhkan. Ya. Oke. Ya, jadi selain diagnosis medis, juga lakukan ya. diagnosis care atau diagnosis, diagnosis ya. perawatan. Ini ya. menarik sekali, Kak, eh, Dokter Dara, karena narasumber kita yang berikutnya itu adalah tenaga keperawatan yang bekerja di nursing home. Jadi ya. kita akan lanjutkan ke diskusi uh, berikutnya. Uh, tapi tadi itu informasi yang uh, menarik dari Kadara tentang apa eh, pikun atau tentang lupa ingatan yang masih normal dan sudah eh, demensia atau sudah banyak eh, gejala yang mengganggu aktivitas sosial, bagaimana mendiagnosisnya, setelah diagnosis itu ternyata juga harus dilakukan diagnosis perawatan. Nah sekarang setelah ada diagnosis perawatan, seperti apa kondisinya di dalam nursing home atau di dalam rumah. Ya, kadang Nah, terima kasih buat waktunya. Kita akan lanjut kembali uh, diskusi kita bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Desi Damayanti. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang kedua. Eh, Desi Damayanti Fellner ini adalah seorang perawat dan juga ibu dari dua orang anak yang saat ini tinggal di daerah Swola. Desi mempunyai banyak pengalaman di bidang hospitality, tetapi juga keperawatan dan saat ini Desi bekerja sebagai tenaga keperawatan di bagian Psikogeriatrika Rinova Bonsor Centrum di OLS. Desi, silakan. Halo, bagaimana? Terima kasih Mbak Manik. <laughs> bagaimana ya. kabarnya? Baik, Mbak. Ya. Baik. Tadi kita udah dengerin bersama itu diskusi dengan uh, dokter Dara tentang gejala ya. gejala gejala demensia di ya. Belanda, situasi demensia di Belanda, kemudian juga diagnosisnya. Ternyata tidak hanya diagnosis fisik eh, medis, tapi juga diagnosis keperawatan, diagnosis yeah. setelah itu bagaimana mau tinggal yeah. bagaimana kalau tidak bisa tinggal di rumah bagaimana. Nah ini kita pengen tanya-tanya ini pengalaman uh, Kak Desi atau Desi uh, ya dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, ya. Desi sekarang bekerja di Wonsor Centrum, itu bahasa umumnya apa? Nursing home? Nursing home ya. Jadi ya, nursing, memang kalau pusat perawat. Hmm. Uh, uh, jadi kalau Wonsor Centrum itu berarti center uh, dari nursing house ya. Jadi itu ada terbagi tiga kalau di tempat yang aku kerja itu lumayan besar jadi ada yang namanya The playhouse. The Playhouse itu jadi uh, untuk orang-orang yang uh, sudah berat lah begitu ya. Nah itu yang tempat saya kerja. Terus ada juga Versorgings House. Itu untuk orang-orang yang uh, demand apa uh, masih bisa mengurus dirinya sendiri tapi butuh perawat gitu untuk perawatan misalnya uh, mesti pasang kaos kaki medis dan kausen uh, eh, atau mungkin untuk suntik insulin kayak gitu. Terus ada juga tausorah. Tausorah tuh home care ya berarti. Jadi dalam satu kesatuan uh, seperti mungkin bisa dibilang kompleks apartemen ya, seperti itu. Jadi untuk yang saya, saya pernah kerja di Tausora uh, atau di home care uh, dulu, tapi sekarang di Playhouse House atau di uh, nursing home uh, untuk bagian uh, ya jadi pasien-pasiennya ya uh, kasusnya kasus-kasus berat semua uh, mereka ya uh, semuanya demensia dengan berbagai macam jenisnya seperti yang uh, Eh, dokter Dara tadi bilang ya. Jadi mm-hmm. eh, setelah eh, di refer misalnya keluarga seperti dokter Dara bilang orang terdekat atau keluarga sudah meng, melihat adanya gejala-gejala dan adanya ketidakmampuan orang tersebut atau orang tua mereka gitu untuk mengurus dirinya sendiri dan pokoknya udah tersinyalir semuanya tuh udah aneh gitu. Jadi mereka biasanya uh, masuk ke Versorging House atau ke um, ya sebelum masuk ke Playhouse ya, tapi ada juga yang memang udah parah tahu-tahu harus masuk ke nursing home yang aku kerja gitu, tempat aku kerja. Jadi mm -hmm. itu untuk yang uh, parah-parahnya lah gitu uh, kasus-kasusnya. Di sana uh, Eh, untuk tenaga keperawatannya kita uh, ngurus mereka dari mm-hmm. mulai bangun tidur terus aktivitas ketika mereka eh, udah bangun nanti dimandiin atau di waslap gitu ya daily mm-hmm. activity biasa ya. terus sesudah itu kalau mereka pakai kursi roda, eh, pakai dudukin di kursi roda, habis itu terus eh, kita ada, jadi kalau di tempat saya itu lumayan besar untuk ukuran playhouse-nya atau nursing home-nya itu untuk 16 orang eh, pasiennya. Oke, okay. jadi, jadi tadi... Uh -huh. Uh, jadi kalau untuk ukuran Belanda itu lumayan besar. Oke. Okay. Ya. Yeah. Bukan yang small scale gitu. Ya, ya, eh, Desi, eh, eh, aku aku balik balik sedikit ke, ke belakang ya. Jadi iya. tadi seperti kompleks apa? Kompleks apartemen. Apartemen, ya betul. Ada ada di bagian ada bagian yang untuk orang yang masih bisa aktivitas mandiri, iya. tapi ada yang memang khusus untuk ke uh, demensia yang sudah ya. berat, yang 24/7. Ya iya, betul. Ya. Perhatian gitu ya, yang ya, ya. bekerja ya. di sini ya. Ya. di bangsal yang khusus untuk yeah. uh, ini orang dengan demensia yang sudah uh, stage berat gitu ya. Yeah. Jadi yeah. tempat tidurnya pun itu ada detektornya. Terus ah. di bawah uh, di bawah tempat tidur itu kita ada detektor lagi di bawahnya. Jadi kalau kakinya keluar tempat tidur aja langsung bunyi telepon kita. Aduh. Terus kalau dia ada juga yang apa ya demensia tapi uh, sebenarnya jalannya susah. Jadi mm -hmm. dia mm-hmm. pakai rolator apa itu rolator ya Mbak ya? uh, apa alat ya? bantu jalan alat bantu gitu gerak gitu ya, ya. Uh, uh, alat bantu jalan itu yang pakai roda itu mereka ambil itu terus mereka untuk mungkin udah kebelet mau pipis apa <laughs> gimana karena walaupun mereka pakai pampers pakai pampers gitu tapi tetap mereka tuh masih ada yang masih suka ada eh, apa rasa mau pipis tuh masih iya. ada. Yeah. Jadi mereka ke WC. Nah, nanti di WC juga ada sensor lagi, jadi bunyi lagi oh, di kita. <laughs> jadi benar benar benar 24/7 di Iya, benar, iya. Dipantau karena memang iya. eh, apa eh, keamanan dan kesehatan mereka memang paling utama ya, Desi. Ya. Iya. Ya. Jadi ada juga pasien di kita itu yang Lewy body uh, Alzheimer-nya. Jadi Eh, dan dia tuh eh, apa sering sekali jatuh eh, dari tempat tidur apa gimana gitu ya jadi pokoknya saking seringnya jatuh tuh dua dua minggu lalu tuh jatuh terus hipnya apa pinggulnya patah oh. akhirnya mesti ke rumah sakit tapi abis itu balik lagi tapi yeah. mungkin hari yang sama saat dia balik dari rumah sakit itu dia jalan biasa loh. Aku sampai itu apa nggak sakit ya? Jadi kayak mungkin kalau aku rasa sih uh, ininya masih ada apa uh, uh, apa uh, masih um, apa masih dari bius-biusnya masih ada lah gitu iya, ya, ya, ya, ya. narkosenya. Jadi ya. mungkin ya. dia nggak berasa, aku juga nggak ngerti. Kita nggak ada yang ngerti itu kok bisa begitu. Tapi Eh, hari selanjutnya sih benar-benar susah bergerak. Jadi yeah. kita tuh ada namanya archoterapeut di ya. situ yeah. daily. Uh, misalnya uh, duduknya, duduknya nih kayaknya kok uh, kakinya tuh jadi sakit, apa bengkak gara-gara mungkin bisa jadi karena kursinya nggak benar, nggak cocok yeah. buat ya. dia, ya. Yeah. Terus kursi roda juga ya, kursi roda juga nggak semuanya uh, apa uh, baik untuk semua orang gitu. Maksudnya ada juga orang-orang yang mungkin disesuaikan. Ya harus iya. disesuaikan. Ya. Nah itu pakai uh, eh, ergoterapeut. Terus ada juga fisio fisioterapi. Ya. Nah itu juga mereka tuh berdua datang daily di tempat kita. Jadi okay. yang kayak pinggulnya patah itu setiap hari walaupun cuma lima step tapi dia berdiri jalan sedikit. Kalau lihat oh mukanya tuh kayaknya udah sakit banget, udah dudukin lagi gitu. Ya. Berarti di dalam di dalam bangsal itu memang ada eh, apa kerjasama ya antara tenaga ya. medis, baik dokter, perawat, disiplin, ya. Dokter, ya, ya. dokter ya. lansia seperti ya. Uh, dokter ya. darah, kemudian ada juga ergoterapeut, ada ya. fisioterapeut market ya jadi ya. kerjasama ya nah, dokter nah, in house ya benar ya ya Desi Desi punya uh, foto kayaknya untuk um, ya. untuk uh, situasi uh, di ya. uh, nursing home atau di uh, ya. Desi mungkin ya. Lia bisa tampilkan fotonya ya Oh, aku yang tampilkan atau Mbak? Nih, Mbak? aku uh, kita oh. sudah ada tapi ya, aku minta kalian untuk tampilkan fotonya. Oh, ini. iya iya. Ini ini foto Ya, ini foto uh, ruang tamu atau bisa juga kayak uh, pokoknya um, all fast uh, all activity kita melakukannya di sini. Jadi ini foto ini uh, jadi ada kitchennya, kitchennya lumayan besar. Terus jadi kita tuh uh, ada orang-orang yang kerja di uh, kesehatan ya perawat seperti saya, tapi juga ada orang yang kerja kayak uh, food and beverage, Mbak. Jadi yang ngurusin makanan mulai jam 8 sampai setengah tiga Uh, siang, jam 8 pagi sampai setengah tiga, habis itu tuh dari jam setengah tiga sampai jam uh, 9 malam mereka kerjanya. Dua iya, shift yeah, yeah. dalam satu hari mereka ngurusin makan untuk uh, para pasien, terus uh, coffee, jadi habis makan pagi ada coffee, terus habis makan siang juga ada coffee juga, kayak gitu. Terus juga nah activity, kita punya activity uh, activity uh, orang yang melakukan activity gitu loh, Mbak. Contohnya apa itu? Aku aku tertarik sekali. Tadi kan Iya makan, bangun tidur itu itu kan daily aktivitas iya, ya. betul. sehari hari Tapi apakah mereka juga ada aktivitas lain misalnya kalau Iya, betul. Jadi apa, aktivitasnya hobi? itu seperti uh, misalnya oh ya kita juga ada ini Mbak apa uh, apa volunteers ya. Jadi setiap hari Kamis tuh ada volunteers datang Selasa juga. Nah, mereka tuh bisa ngajakin ngobrol, main game, gamenya atau baca ya buat pasien baca buku, bacain buku, terus lihat foto-foto di bukunya gitu. Terus eh, sama jalan, jadi eh, pasiennya didudukin, terus nanti uh, ronce ronce uh, Bauten ever Ronce Lopen gitu. Yeah. Terus yang lucunya dan saya pikir ini unik sekali, kita juga ada namanya uh, uh, Knuffel Konine. Knuffel itu kan artinya peluk, ya konnain ya. itu uh, kelinci kelinci jadi uh, jadi di Belanda tuh ada special uh, company uh, khusus itu namanya Knuffel Konine memang. Nah, itu uh, jadi konainnya tuh kelincinya gede-gede gitu ya. Itu kelincinya udah di training. Oh. Iya. Jadi kelincinya ntar dia bawa sekitar mungkin delapan apa Eh, sepuluh 10 kelinci gitu ya. Terus nanti di, di, didudukin di atas uh, apa eh, uh, apa itu pillow apa ya kusen uh, bantal bantal ya bantal besar gitu ya agak besar mungkin 40 kali 40 cm di tengahnya tuh taruh kelinci itu terus nanti si omanya itu ngelus-ngelus gitu ah pokoknya tuh uh, ini banget apa lucu gitu ngelihatnya tapi yang... sayang saya nggak bisa foto nee. Nah. padahal pengen aku foto <laughs> lucu soalnya mereka tuh kayak ngobrol sama kelincinya gitu yeah. Jadi, ya? untuk menstimulir eh, ya kepala ya, ya, uh, ya. neural eh, neuro ya. mereka. Terus ada juga kita namanya poni. Uh, jadi ada kuda poni yang kecil-kecil tuh itu datang juga ke Afdeling juga jadi kalau si Knuffel Konine datang, terus habis itu minggu depannya si uh, eh, poni, poni kuda poni, poni datang. nah itu kuda poninya, aku sampai aduh lucu banget ini kuda poninya kecil gitu. Terus uh, gimana sih di Belanda kudanya kan endut-endut gitu ya. <laughs> terus itu jadi si omanya tuh mau yang bisa jalan dengan rolator atau uh, pakai yang pakai uh, roll stool atau wheelchair, eh, kursi roda, atau yang bisa beneran jalan, itu nanti sama yang eh, megangin si kudanya poni ini, nanti di sampingnya si omanya jalan. Ya, ya, ya. Terus sampai dipegang-pegang gitu, terus kayaknya ya. bukannya dia dudukin ya, nggak dudukin nah, ya. <laughs> untuk Jadi, apa ya? Untuk uh, uh, uh, merangsang, ya. Kan menyalurkan kasih sayang. Gitu. Ya. Jadi kayaknya ya. untuk merangsang mungkin dokter Dara lebih fasih tuh, bisa terangin lebih <laughs> fasih. Itu ya. kayaknya untuk uh, apa sih percikan-percikan rangsangan di otak ya. Hmm, ya. Terus uh, ya. pokoknya tapi ada juga yang apa eh, pasien-pasien yang eh, apa uh, Alzheimer-nya udah tingkat tinggi sekali itu nggak bisa pakai itu. Jadi iya. kita yeah. pakainya itu uh, apa uh, kucing uh, i ikat. Jadi kucing uh, yang kalau dipegang ntar meong gitu padahal robot, robot yeah, cat yeah, yeah. gitu. Terus ada iya. yang anjing cat gitu macam-macam. Kayak gitu Aduh. sih. Kak Desi, uh, menarik sekali, banyak sekali ternyata aktivitasnya yang membuat kita itu juga melihat bahwa, oh ternyata orang dengan demensia walaupun sudah uh, stage berat, itu masih bisa ya ternyata melakukan sesuatu untuk iya. kasih sayang mereka. Dan iya. memang perlu diperhatikan juga untuk untuk eh, anak-anak uh, yang lebih muda, untuk generasi yang lebih muda. Iya, betul. Tetap perlu untuk menyalurkan kasih sayang, mereka bisa... Iya care, melalui tatapan, melalui sentuhan. Iya, betul. Pertanyaan terakhir, eh, apa Kak Desi, eh, Desi punya pengalaman eh, tentang orang eh, dengan demensia, tapi dari latar belakang migran seperti mungkin Indonesia? Uh, kalau dari di sini kerja sama orang tua atau dengan biar demensen itu, um, aku sih nggak ada yang orang Indonesia mm Hmm. <laughs> Tapi mhm. di family ada ibuku sendiri ya. Jadi uh, untuk kerja di sini aku nggak pernah sih sama orang uh, Indonesia. Kalau yang uh, latar belakang migran di sini kan ada dari latar belakang Maroko. Iya iya. Suriname. Tapi uh, so far sih itu aku temui pas aku kerja di home care. Ah. Nah, kalau itu ya. udah ya mix semuanya banyak iya, sekali. Yeah, yeah, yeah. Terutama yeah. Maroko sama Turki ya kalau di sini. Oke, okay, ya. oke. Okay. Uh, eh, kendala bahasa pastinya. Tetap ya, berarti ada, ya. ada iya. ada mungkin per, perbedaan ya, mungkin ya. kendala bahasa. Mm -hmm. okay. Tapi biasanya kalau kita datang untuk home care gitu, uh, misalnya untuk uh, suntik gitu ya insulin mereka tuh udah tahu kapan kita datang kira-kira terus apa yang mm-hmm. mesti kita lakuin gitu yeah, yeah. jadi mereka juga ya nggak ngomong banyak gitu <coughs> gitu Desi, terima kasih sekali buat waktunya, terima kasih sekali buat sharingnya. Untuk uh, para narasumber jangan pergi dulu karena nanti kita masih ada panel, kita mendiskusikan uh, beberapa uh, apa mungkin pertanyaan dari uh, penonton YouTube uh, semuanya. Terima buat penonton YouTube semuanya, kalau ada pertanyaan untuk Dokter Dara, untuk Desi, silahkan tulis pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama di diskusi panel. Nah, eh, sebelum kita eh, lanjut ke talk show berikutnya dengan dua eh, narasumber kita yang lain, kita mau melihat sebuah video terlebih dahulu. Ini adalah video Melodi Memori, sebuah proyek berbasis penelitian yang dilakukan di Bali. Kita mau lihat video berikut dulu. Hello, my name is Sabina. I'm going to introduce you to the Melody Memory Project. This project is based in the local Pinda village, located in Gianyar, Bali. For many decades, the gamelan, a traditional music ensemble, has played a large role in the lives of people who live in this village. However, there used to be no activities for the elderly who have retired from playing. This project aims to not only increase knowledge of dementia for residents of Pinda Village, but to also increase the quality of life of the retired Balinese elderly musicians. Through this project, a group of 20 elderly are invited to come together once a week and practice playing the gamelan, an activity which closely resembles what they used to do in their youth. Here, come take a look. gimana kesan-kesannya megambel? Seneng nggak? Dikasih ada megambel lagi, seneng? Seneng ah. Iya, kenapa seneng? Hobi saya ke sana. Oh, hobi ke sana. Enggak, enggak ada lain-lain lagi. Main musik enggak bisa. Oh. Kalau ini saya masih segar Oh, seneng jadinya? Iya. Jadi mau terus ada acara latihan menggambar diterusin apa kita stop aja ya? Ada latihan, latihan. Latihan, jadi iya. seneng ya? Seneng, hobi itu bu. Oh, hobi. Iya. Tetap sehat ya? Jangan maklum dengan ikut. Yeay! sekali eh, kakek, nenek, opa, oma yang ada di Bali dengan eh, project eh, Melodi Memori. Nanti, uh, bukan nanti, uh, lain kali kita ada uh, eksklusif uh, wawancara dengan Katania sebagai koordinator proyek, bagaimana kesan, pesan, dan juga mungkin live kalau memang sudah memungkinkan di sana pertunjukan seperti apa gambarannya. Tapi kali ini aku pengen uh, undang Kak Tania untuk hadir di stage sebentar satu menit aja. Bagikan pengalaman yang paling berkesan saat mengkoordinir project Melody memory ini. Kak Tania. Halo, hai Kak Mani. Halo Gimana semuanya. Kak Tania? Satu menit, kasih tahu dong pengalaman paling berkesannya saat uh, mengkoordinator project uh, Memory Memory ini? Ini luar biasa. Jadi um, kalau secara singkat kita mulai kan akhir Juni. Nah ini baru satu bulan latihan nih kena PPKM. Jadi PPKM kita udah nggak bisa latihan sama sekali. Nah, tapi um, kemarin bulan September, minggu yang lalu kita rekaman khusus untuk World Alzheimer Month dan luar biasa semangat masih tetap semangat jadi mudah-mudahan nih ini dengan ppkm juga sudah mulai menurun di Bali semoga kita bisa melanjutkan um, kegiatan ini dan nanti nantikan ya kita nanti live dari Bali. Iya. <laughs> Sukses terus untuk proyek di Bali dan kegiatan di Bali. Eh, Thank you, Mbak iya. <laughs> Ya luar biasa sekali eh, kegiatan lansia atau kegiatan eh, lanjut usia di Bali bekerja sama juga dengan dengan generasi muda tentunya dalam membuat video, mewawancara. dan itu ternyata menarik untuk uh, uh, diikuti. Uh, kita akan melanjutkan ke talk show yang berikutnya. Yang berikutnya kita punya narasumber, tidak kalah hebat. Nah, ini semua narasumbernya luar biasa. Saya mau kenalkan dulu narasumber kita berikutnya. Itu adalah Ah, tunggu sebentar, namanya itu panjang sekali. Siti Rahmawati Ananda Syairon atau biasa dipanggil Wati Syairon. Uh, Wati ini lahir di Belanda dari orang tua yang berasal dari Indonesia. Uh, dia sangat fasih dalam berbahasa Belanda dan juga bahasa Indonesia. Uh, ibu dari tiga orang anak dan saat ini sedang sibuk menulis buku. Menulis buku tentang sekolah Indonesia di Den Haag. Beberapa waktu eh, beberapa tahun yang lalu Wati mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk merawat ibu tercinta, orang dengan demensia. Eh, saat ini Ibu Dawati telah mendahului kita semua berpulang menghadap Sang Pencipta, namun Wati tetap semangat membagikan pengalaman berharganya dalam merawat ibu. Wati, silahkan. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. <laughs> Terima kasih untuk Alzi Nederland yang telah memberikan kesempatan uh, bagi saya untuk menceritakan uh, cerita saya tentang membuat iya. ibu. <laughs> Terima kasih Wati buat keterbukaannya dan buat ilmunya karena ini sangat berharga juga. Oh, Insya Allah. <laughs> para pendengar uh, atau para penonton YouTube dimanapun Anda berada uh, Wati. Aku panggil Wati aja ya. Iya dong, boleh dong. namanya panjang sekali soalnya. <laughs> Wati, uh, uh, sebelumnya turut berduka cita atas uh, berpulangnya ibu dan terima kasih atas keterbukaan Wati mau membagikan pengalaman berharga Wati dalam merawat orang yang dikasihi. Nah, kalau kalau boleh kita uh, kembali ke beberapa tahun yang lalu dan bila Wati mengingat gejala awal ibu, eh, apakah ada yang mirip dengan yang dokter Dara tadi sampaikan? Sangat, sangat. Um, ini memang mungkin um, gerakan saya juga untuk uh, mengikuti acara ini karena seperti apa yang dikatakan dengan dokter uh, Dara, uh, saya sebagai anak uh, yang dimana ibu mengidap penyakit ini sebenarnya sudah telat um, karena kekurangan ilmu. Nah, uh, oleh karena itu semoga dengan cerita saya ini uh, kita waspada, kita aware, dan kalau bisa cepat uh, bereaksi. Nah, uh, sebenarnya dengan kasus dengan ibu saya ini dimulai dari uh, tahun 2005 setelah bapak saya meninggal. Uh, setelah tahun 2005 itu banyak terjadi perubahan-perubahan di dunia, uh, di hidup kita uh, Wati dan kakak saya uh, menikah tahun 2008-an, uh, eh, jadi kita keluar rumah. Uh, habis itu kita punya anak-anak. Jadi rupanya uh, mama itu juga ya terkonfrontasi um, dengan perubahan. Perubahan bapak meninggal, anak anda uh, menikah, uh, punya anak, Selain itu, uh, kakak Wati yang paling tua juga memerlukan kebutuhan khusus. Jadi mungkin untuk beliau itu juga berat. Walaupun mereka, beliau itu tidak sering mengatakan um, tidak komplain, jadi tidak uh, mengeluh. Jadi kita berpikir, oke, okay, mama mandiri, mama kuat. Oke, okay, bismillah kita coba. Nah, cuman setelah kira-kira eh, tahun 2011 2012 kami uh, akhirnya uh, bergerak lebih cepat dan lebih uh, ya istilahnya mengambil bantuan house arts karena mama terjatuh dan ini bukan uh, pertama kali kedua kalinya kakak saya yang paling tua menelpon kami uh, mengatakan mama jatuh dan mama pucat jadi sudah berubahlah ininya um, keadaannya dari di house arts itu dilakukan um, uh, analisa fisik, tapi juga obat-obatan dan uh, darah mama dicek, karena mama kebetulan juga eh, mengidap penyakit trombose. Nah, dari situ beliau langsung, HSRC langsung uh, mengirim mama ke uh, rumah sakit. Karena ada perkiraan bahwa mama uh, kena stroke ringan, jadi TIA. TIA. Uh, di rumah sakit, mama langsung dicek uh, semuanya, termasuk juga scan dengan CT scan. Dari CT scan tersebut, eh, dokter melihat bahwa ada eh, kelainan ke, kelainan otak eh, cairan otak yang dikatakan dokter Dara juga yang menekan bagian-bagian otaknya mama sehingga mengganggu motoriknya mama dan orientasinya mama dan mama jadinya lambat berbicara dan apatis sedikit. Nah, menariknya dokter ini mengatakan sebenarnya ada uh, eh, bahandeling, ada cara untuk uh, mengurangi keburukan situasinya mama, yaitu untuk mm, memasukkan drain untuk mengeluarkan cairan otak tersebut. Cuman dilihat dengan kondisi mama yang sudah tua, waktu itu pada saat itu sudah berusia 68-67, risikonya lebih besar. Jadi itu dihindarkan. Um, setelah itu karena ada juga karena situasi ini uh, memperkirakan situasi mama juga mendapat uh, vaskuler demensi diperlukan analisa berikutnya. Nah, um, untuk menegakkan diagnosis demensi seperti yang dikatakan uh, dokter Dara juga, ini masalah kompleks karena um, sudah sudah jauh mana uh, mamah itu uh, ya mendapat penyakit ini. Nah, setelah itu mama dikirim ke revalidasi sentrum untuk revalidasi supaya mama dibantu didukung tentang uh, fisio, ergoterapi, tapi juga psikologi. Karena tentu Eh, situasi seperti ini sangat eh, traumatis, mengerikan untuk ibu. Kenapa ini terjadi? Karena beliau masih bisa bertanya, apa yang terjadi dengan saya? Um, sekitar mungkin delapan minggu, lumayan panjang, uh, ibu boleh pulang. Nah, setelah pulang itu kita bilang, oke, okay, mama tidak boleh tinggal sendiri jauh dari kami. Waktu itu uh, naik mobil 15 menit. Kita bawa mama ke kompleks apartemen kami. Alhamdulillah uh, uh, ada tempat. Tidak gampang, tetapi um, yang penting mama dekat dari kami. Kita mendapatkan apartemen 5 menit dari rumah kita, dan setiap hari kita pantau dan kita bantu mama. Nah, dari sini itu banyak paket-paket keperawatan yang sudah siap dari pihak uh, eh, Kemente itu kota Madia ya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita itu disuruh oleh House Arts dan dan uh, fokus utama kita adalah uh, bantuan dari House Arts. House Arts itu mengetahui semua uh, keperluan bantuan yang uh, yang kami perlukan untuk membantu mama. Yang pertama itu adalah CIZ. CIZ adalah um, lembaga di mana mereka memberikan indikasi bahwa mama itu perlu bantuan. Um, dari situ um, mama diberikan case manager yang dikatakan dokter Dara juga, bantuan WMO. Uh, eh, WMO ini adalah uh, wet maatschappelijk ondersteuning. Jadi uh, bantuan sosial kalau misalnya mama perlu rolator yang uh, tadi dikatakan Ibu Desi juga uh, alat jalan untuk untuk uh, support jalan. Nah, ini ada prosedur-prosedur. Jadi ada orang datang ke rumah kami menginterview mama dan juga uh, secara paralel mama itu dites sebelumnya oleh neuropsikolog yang tadi juga dikatakan oleh dokter Dara uh, mengenai um, logika, bahasa, eh, pengetahuan-pengetahuan basis dasar. Salah satu kendala terbesar dalam melakukan tes ini adalah tes ini semuanya dilakukan dalam bahasa Belanda. Jadi Wati harus duduk sebelahnya Mama untuk menerjemah dan memberikan eh, pengertian. Ma, mereka nanya ini, ini, ini. Nah, dari situ itu juga sudah ada uh, jarak antara mama mengerti dan mama ingin memberikan jawaban karena dalam bahasa Belanda jadi jadi pemantaunya dokter-dokternya juga mikir aduh ini ibu ngerti pertanyaannya apa tidak gitu loh jadi sayangnya um, tes tes tersebut uh, dilakukan bukan dalam bahasa ibunya um, setelah didiagnosis akhirnya memang betul vaskuler demensi um, ditegakkan, mamah memerlukan banyak bantuan yang dikatakan Ibu Desi juga ya, tentang Taizor, eh, home care dari satu eh, sekali dalam sehari jadinya tiga kali sehari karena mama sudah tidak bisa menjaga pipisnya eh, dan lain sebagainya. Dari ya, perlu dikatakan juga CIZ ini penting karena kalau sudah orang Eh, sesepuh mendapatkan eh, indikasi zorah ini, mama akan diberikan banyak eh, bahan-bahan bantuan seperti materi inkontinensi, inkontinensi, jadi pamper. Itu berarti tinggal telepon saja langsung datang ke rumah iya, kami. Jadi kita tidak iya. sibuk. Itu um, membantu sekali ya. Itu itu um, ya incredible lah istilahnya iya. peraturan -peraturan um, perawatan di di Belanda ini dan ya. pengalaman ya. kami kami sangat sangat bersyukur uh, semua telah membantu semua pihak bukan ya, hanya keluarga ya. tetapi juga uh, Kota Madia. Ya. ya. Wati, uh, tadi Wati sudah cerita, aduh luar biasa sekali perjuangan Wati dan uh, kakak dan juga Wati. Nah, tadi setelah Mama, uh, Ibu uh, masih tinggal di apartemen sendiri, kemudian uh, akhirnya dibawa ke first working House karena memang ya. membutuhkan perawatan lebih banyak lagi. Betul. Betul demikian Rolati? Ya. Betul, betul. Jadi case manager ini benar-benar memantau uh, situasi mm -hmm. hidup kita karena um, beliau melihat bahwa Wati memiliki anak-anak kecil, kakak saya juga, uh, kakak saya yang paling tua memerlukan bantuan khusus yang tinggal bersama mama. Um, jadi beliau benar-benar uh, melihat memantau dan mencari solusi terbaik untuk kita semua, kondisi yeah. keluarga kita, kami. Nah, dari situ beliau tuh mencari-cari tempat karena juga mereka melihat pentingnya uh, budaya Indonesia yang uh, sangat kuat di yeah, yeah, dalam di kehidupan Uh, keluarga yeah. kami. Jadi beliau yeah. itu langsung mencari uh, House atau kompleks uh, apartemen yang dikatakan Ibu Desi. Um, tapi keindonesiaan. Ternyata banyak. Kebetulan memang karena Den Haag ini adalah kota uh, di mana banyak orang Indonesia dan yang berketurunan Indonesia. Yang Wati tahu ada dua di Den Haag. Uh, dan alhamdulillah um, ini semuanya juga sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa um, setelah mama mendapat indikasi untuk uh, di, untuk diperbolehkan tinggal di kompleks seperti ini jadi itu juga perlu Eh, diperhatikan sebelum seseorang itu mendapatkan um, lampu hijau untuk di, dimasukkan ke dalam Alpha eh, Playhouse, uh, orang tersebut akan diwawancara. Apakah ibu itu sudah sedemikian rupa jauh uh, eh, demensinya uh, untuk dimasukkan ke dalam FDLing link yang terisolasi. Jadi beliau itu harus menerima keadaannya bahwa nanti kalau sudah di, di House itu akan tertutup. Jadi beliau tidak bisa gampang keluar, malah sebenarnya tidak boleh keluar tanpa izin eh, perawat. Jadi banyak hal-hal yang harus dinyatakan, eh, ditentukan oleh kedua pihak. Karena ini masalah, ya masalah hukum mungkin ya. Karena kita akan mengambil kebebasan seseorang. Nah itu itu semuanya diwawancara dan ini semuanya deg-degan kita anak-anaknya karena kalau tidak mama tidak berhak untuk masuk atau tidak tidak boleh malah masuk ke playhouse seperti itu. Nah setelah itu jalan e, lancar, e, ternyata ada rumah jompo dekat rumah kita lima menit yang namanya WZH Leilinde, di mana ada afdeling bunga, bunga rosa Rosalina dan bunga e, pokoknya afdelingnya namanya bunga Eh, di situ adalah afdeling di mana bagian uh, tempat tinggal para sesepuh yang berketurunan Indonesia. Jadi kalau kita masuk itu gambarnya persis kayak kayak fotonya Ibu Desi tapi banyak ornamen-ornamen Indonesia. Ada wayang, ada batik, ada um, apa lukisan uh, pemandangan Indonesia, ada <laughs> ada apa ada terasering, pokoknya hal-hal yang uh, nostalgia lah lagu-lagu keroncong, makanan-makanan. Jadi kalau kita masuk itu udah langsung bau terasi. <laughs> Iya, betul. Senang sekali. Dan um, mereka itu benar-benar uh, ingin me merangsang, me memberikan kesan uh, rumah dulu waktu beliau masih di Indonesia atau kenangan-kenangan dulu karena seperti kita ketahui juga orang yang demensi itu akan kembali menggali uh, apa uh, keingatan dulu. Jadi bahasa mungkin bahasa Jawanya itu lebih kolot karena dulu bahasa Jawanya uh, ya kolot. <laughs> Eh, dan itu betul banget. Um, mereka juga mengadakan pasar pasar raya. Jadi sekali-sekali sekali dalam tiga bulan uh, atau setengah bulan itu mengadakan acara pasar malam gitu loh, um, di mana jual-jualan makan Indonesia, ada uh, pameran uh, kesenian Indonesia, uh, menjual barang-barang Indonesia. Uh, jadi sangat-sangat menyenangkan um, apa lingkungannya. Ya. Aduh Wati, senang sekali mendengar cerita Wati. Ya, walaupun walaupun situasi uh, mama uh, eh, vaskular demensi, tapi mama masih bisa merasakan kebahagiaan. Ada keluarga dekat yang memang uh, selalu berbagi kasih sayang, tetapi juga beruntung karena ada instansi uh, merawat mama yang uh, memperhatikan latar belakang mama sendiri. Betul. Belakang Ibu Wati. Eh, terima kasih Wati untuk uh, ceritanya. Nanti kita lanjut di panel, tapi sebelumnya kita akan uh, melanjutkan lagi diskusi atau talk show ringan, uh, bincang ringan bersama uh, dengan uh, narasumber kita yang terakhir, bersama narasumber kita keempat. Uh, Kak, saya mau bacakan dulu uh, profil uh, Agnes Yamianto. Agnes Yamianto lahir dan besar di Jakarta dan pindah untuk mengikuti suami ke Belanda. Wah, ini uh, migran cinta ceritanya. 21 <laughs> tahun yang lalu. Agnes adalah ibu dari dua anak laki-laki kembar usia hampir 9 tahun di bulan Oktober ini. Dia mempunyai background accounting dan sudah lebih dari 11 tahun bekerja di perusahaan yang berkecimpung di bidang science, technology, and health. Eh, belum lama ini, eh, suami tercinta Agnes terdiagnosis demensia Alzheimer dalam usianya yang relatif muda. Saya panggil Agnes Jamianto. Halo Agnes. Halo Manik, eh, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Halo. Halo Agnes, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik-baik, puji Tuhan. Ya, terima kasih Agnes sudah meluangkan waktunya untuk bercerita di forum ini. Juga terima kasih atas keterbukaan Agnes, karena pengalaman berharga Agnes juga ternyata berharga buat semua penonton YouTube uh, Alsinet kali ini. Amin. Agnes, uh, secara singkat, uh, apa yang uh, Agnes mungkin bisa ceritakan mulai kapan atau mungkin apa gejala gejala yang mengarah ke demensia dan apa yang setelah itu dilakukan Agnes? Oke, okay, uh, eh, jadi sebenarnya uh, ini mulai karena COVID. Uh, hmm. Tahun lalu waktu COVID uh, lockdown yang pertama itu terjadi, kita semua saya dan suami harus uh, work from home ya. dua-duanya. Yeah sebelumnya kami berdua itu sama-sama kerja anak-anak ke BSO uh, eh, terus uh, jadi kita kerja saya kerja empat hari dalam seminggu suami kerja juga empat hari dalam seminggu jadi kalau kita ketemu di rumah biasanya dalam keadaan udah capek udah gitu uh, suami juga kerjanya itu banyak yang harus dia tuh nyetirnya jauh itu salah satu kita punya alasan untuk pindah dan sebenarnya dari tempat tinggal kami yang dahulu di North Holland di Amsterdam ke, eh, ke lebih ke center di Holland ke Amersfoort uh, supaya dia nggak perlu lagi nyetir sampai dua jam sekali jalan. Nah jadi kalau saya lihat saat itu suami capek nggak ada nggak ada uh, gairah untuk uh, aktivitas banyak kalau lagi nonton TV bareng sama anak-anak dia jatuh tidur itu kayaknya oh itu normal gitu loh. Nah, saat COVID, kita berdua di rumah. Saya ketemu dia tujuh hari dalam seminggu, sepanjang hari. Terus, eh, tapi di awal-awal pertama itu nggak begitu kelihatan karena kita sibuk sama persiapan mau pindah rumah, persiapan jual rumah. Tapi di situ saya bisa lihat juga eh, beberapa kewajiban atau sesuatu uh, kita bagi tugas misalnya untuk uh, urusin ini ini ini itu untuk uh, soal rumah itu susah buat dia untuk fokus. Jadi saya harus beribu-ribu kali mengingatkan dan di situ mulai muncul uh, like, seperti kayak trik-trik jadi kayak ribut-ribut ringan awalnya. Dimana yang sebelumnya setahu saya suami saya itu super sabar Nah, setelah kita pindah rumah di Amersfoort udah udah udah udah mulai santai, box-box udah dibuka semuanya. Terus kita masih kerja dari rumah kan saat itu ya. Di situ kita punya uh, makin kita mak, ributnya tuh makin sering antara saya dan suami. Jadi saya merasa kok suami saya begini ya, kok berubah. Terus kalau kita ketemu sama teman dekat, karena kan kita jadi kita menciptakan eh, bubble sendiri ya. Jadi yang kita ketemu tuh hanya teman dekat kami. Kalau kita ke rumah teman dekat kami itu dan suaminya dia itu sebenarnya teman dekat suami saya. Jadi kita itu saling menjodohkan gitu loh. Supaya saya bawa teman dekat saya, dia ada teman dekatnya juga di sini. Tapi apa yang mereka lakukan? Jadi suami saya kalau ketemu teman dekatnya dia cuma duduk, terus dia lihat handphone, liatin game, terus dia jatuh tidur. Dia nggak ada sama sekali untuk gairah bersosialisasi awal-awal saya suka kesel. Maksudnya kenapa sih kamu kok aneh begitu. Untungnya teman dekat saya, jadi dia ngerti keadaan. Terus gampang marah. Jadi saya punya perasaan setiap hari saya jalan itu kayak kalau orang Belanda itu bilang uh, eh, opiotenen. Jadi jalan pakai jari di ujung jari kayak takut jatuh gitu. Kalau ngomong mesti hati-hati. Kalau diskusi sama dia mesti hati-hati. Karena ujung-ujungnya bisa ribut gede. Sesuatu yang kayaknya di otak saya itu sesuatu yang nggak kayaknya nggak worth it untuk dijadikan ribut, tapi bisa jadi ribut. Terus begitu, jadi dari mulai summer tahun lalu, itu makin kelihatan makin kelihatan aneh gitu ya pokoknya saya, eh, saya jadi sekarang suka nangis sendiri maksudnya ini kok suami saya berubah gitu loh sekarang kita di rumah berdua-duaan eh, ketemunya lebih banyak kok malah jadi begini terus akhirnya eh, ada saat sesuatu saya langsung backflash ke keadaan uh, teman baik mama saya. Jadi saya panggilnya tante ya, dia orang Indonesia, dia ke Belanda juga karena dia uh, married dengan orang Indonesia tapi yang udah tinggal lama di Belanda. Nah, uh, partner dia yang terakhir ini sebelum meninggal itu terdiagnosa Alzheimer, tapi dia uh, udah lumayan tua ya, waktu meninggal kayaknya umurnya udah 80-an. Tapi pas dia terdiagnosa Alzheimer itu udah telat mungkin karena udah tua jadi orang tuh seperti yang orang-orang bilang maklumin oh udah tua maklum udah pikun gitu ya jadi saya ingat kita pernah uh, liburan bareng ke Malaysia itu tahun 2000 berapa ya Dua, sebelum 2010 2005 atau 2006 atau pokoknya 2000 sekitar sekitar tahun itu di situ saya lihat perubahan uh, si uh, eh, partner uh, tante saya itu yang tiba-tiba dia teriak-teriakan kayak marah sama tante saya. Padahal yang saya tahu si om ini orangnya tuh live banget, baik, sabar. Dan si om ini kan dia sebenarnya hobinya tuh traveling. Dia punya camper dan dia nggak pernah bisa diem di rumah. Kalau ada libur berapa hari dia langsung pergi pakai camper keliling. Bukan keliling Belanda, keliling Eropa. Tapi waktu kita di Malaysia dia maunya cuma di kamar, tidur, dan nggak mau kemana-mana. Saya lihat, kok ini suami saya kok ada mirip-mirip ya sama si om ini gitu Saya ajak ngomong ke suami baik-baik. Kayaknya kita mesti ketemu sama house art. Kita mesti uh, ajak uh, tanya gimana reaksi house art. Kita soalnya kita nggak tahu kamu uh, ini ke, begini situasi kita karena ada penyakit atau karena depresif karena keadaan covid terus anak-anak harus kita urus di rumah, harus uh, schooling from uh, schooling uh, schoolnya dari rumah. Jadi kita chaos atau seperti yang tadi diceritakan oleh Wati, prosesnya sama persis. Jadi kita ke house art, semua mulainya dari house art. Dan saya puji Tuhan sekali house art saya ini house art baru berarti kan di Food. Dia dengerin cerita kami, dia nggak nanya macem-macem, dia nggak nggak nggak question atau apa gitu ya atau ragu dia langsung oke okay, saya rujuk kamu ke untuk ketemu dengan neurolog dan puji Tuhan karena kami pindah ke Amersfoort rumah sakit di Amersfoort itu ya jadinya deket rumah sama-sama satu kota dan rumah sakitnya ini e, besar jadi semua ada fasilitasnya dalam satu rumah sakit jadi saya jadi kami dapat janji ketemu neurolog jadi kami mulai ketemu house art itu awal tahun ini Januari jadi kita ngomong pas akhir tahun, terus Januari kita ketemu house art, terus kita dapat janji Februari ketemu neurolog, terus langsung kita kasih tahu ini planningnya begini, mulai dari eh, ada cek darah, eh, terus amat eh, cek CT scan otak, terus abis itu neurolog, psikolog, undersuk, NPO. CT scan otak nggak ada kelihatan apa-apa, semua normal. periksa darah, hasil darah semua bagus NPO and eh, neurolog psikologi onderzoek, si psikolognya setengah-setengah. Dia bilang, beberapa pertanyaan dia masih oke okay banget, beberapa kelihatan da, uh, jelek sekali. Jadi saya nggak bisa kasih ke eh, nggak uh, bisa kasih kesimpulan yang saya bisa 100% stand for it, behind it. Saya akan uh, ngomong lagi ke neurolog, dokter neurolognya itu untuk melakukan ondersuk yang berikutnya. Akhirnya uh, kita ketemu lagi sama neurolog, terus akhirnya di mau kasih ondersuk sebenarnya yang terakhir itu yang PET scan kalau nggak salah. Cuma karena ada masa COVID, jadi untuk dapat giliran PET scan itu kita harus nunggu waktu itu di bulan April kita harus nunggu di Juli tiga bulan setelahnya saya udah panik waduh tiga bulan tiga bulan untuk hidup seperti ini suami saya juga mulai panik dan di saat itu dia benar-benar makin down sampai di bulan April itu juga satu saat dia melakukan kesalahan yang besar dalam kerjaannya dan akhirnya dia memutuskan untuk stop sama sekali karena bisa menjadi eh, berbahaya untuk pekerjaannya kan. Jadi dia stop kerja. Dia uh, situasi kita saat itu ya masih belum baik lah karena kita belum tahu kan diagnosanya apa. Jadi semuanya serba nggak pasti. Uh, kalau <laughs> saya mikir balik ke kilas balik di bulan-bulan itu saya nggak mau benar-benar saya nggak mau balik ke bulan-bulan itu terus akhirnya dokter neurolog kami itu yang di Amersfoort yang dari Meander itu benar-benar orangnya live sekali sepertinya dia terus berpikir gimana caranya suami saya bisa dapat uh, undersuk yang terakhir ini jangan sampai di bulan Juli secepat mungkin dia mengerti sekali dengan keadaan kami terus dia telepon suami saya dia bilang Uh, mau gak ini zaman dulu sebenarnya uh, kita nggak hanya PET scan. Sebenarnya ada uh, kita itu apa di, di fungsi yang di, di belakang diambil cairan. Eh, PET scan itu sebenarnya teknologi yang modern. Jadi kalau PET scan itu orang nggak ada rasa sakit sama sekali, nggak ada side effect. Tapi kalau ya di fungsi itu ada side effectnya, lumbar function, uh, function ya. Terus akhirnya whatever, <laughs> nggak secepatnya. Selama bisa cepat kita lakuin. Suami juga bilang begitu. Akhirnya Eh, suami dapat janji di bulan 5. Jadi nggak sampai dua minggu kalau nggak salah kita langsung dapat janji di rumah sakit untuk melakukan lumbar function itu. Terus uh, hasilnya dua minggu kemudian karena uh, dokternya ada di situ kan ada ada masa holiday juga ya. Terus di di situ kita begitu masuk ruangannya dokter udah langsung mukanya kita udah, udah lihat sesuatu yang tidak baik terus ya dokter bilang sorry kamu kena Alzheimer. Tapi saat itu diagnosanya dia bilang pre-Alzheimer. Ada istilahnya saya lupa apa. Terus dia bilang karena kamu usianya muda, saya akan kirim hasil ini semuanya ke VU Amsterdam. Karena mereka itu senternya uh, Alzheimer di Belanda kalau menurut dokter neurolog kami. Nanti mereka akan ambil alih dan kamu akan dapat telepon dari mereka untuk bikin janji dengan mereka akhirnya eh, kita dapat janji sebulanan setelahnya tapi di dalam periode eh, diagnosa itu kita udah tahu oke okay, ini menjelaskan semua keanehan yang terjadi dalam setahun belakangan ini terus kalau saya kilas balik lagi ini sebenarnya sudah beberapa tahun eh, sebenarnya sign-sign yang tanda-tanda yang ringannya cuma kita nggak pernah uh, menyambungkan dengan Alzheimer atau demensi, karena kan kayaknya itu sesu- kalau ngomongin Alzheimer atau demensi untuk usia kami, kayaknya itu sesuatu yang belum gitu loh, kayaknya belum waktunya untuk ngomongin itu. Jadi kita paling ngomong, "Ya wajar lah udah udah capek kerja, terus, uh, apa, urus anak itu normal." Tapi sekarang, wah sebenarnya memang udah udah beberapa tahun yang lalu. Jadi begitu manik awal-awal diagnosanya sampai iya. akhirnya uh, terus kita ketemu dengan dokter yang di Amsterdam dan dia melakukan beberapa tes ke suami saya dan dia uh, kasih keputusan suami saya sudah Alzheimer bukan pre Alzheimer lagi tapi sudah Alzheimer yang di stadium awal dan mulai saat itu juga dia bilang suami saya tidak boleh nyetir mobil lagi itu benar-benar hmm. satu yang dunia jatuh boom ya yeah. <laughs> yeah. ya iya, pasti sulit sekali ya untuk iya. menerima Eh, situasi saat itu, apalagi memang pekerjaannya adalah itu, menyetir misalnya ya. Aduh, eh, Agnes, aku tidak <laughs> bisa berkata-kata banyak, tapi saya sangat terinspirasi dengan Agnes. Apa yang Agnes lakukan, hunting buku, baca buku, cari informasi. Nah, Agnes, eh, nanti kita mau lanjutkan di panel diskusi tentang bagaimana sebenarnya apa yang diperlukan oleh uh, caregiver diaspora Indonesia. Agnes sebagai orang dengan latar belakang Indonesia ada di sini. Dan mungkin banyak juga penonton YouTube yang tinggal di Jerman, tinggal di Geneva, uh, eh, San Francisco, atau dimanapun Anda berada, menjadi caregiver, harus menolong orang yang dikasihi. Namun Anda sebagai orang dengan latar belakang Indonesia apa yang dibutuhkan dalam situasi ini. Nanti kita lanjut di diskusi panel ya, Agnes. Ya. Terima kasih sekali buat uh, uh, ceritanya, uh, sangat menginspirasi saya. Saya sangat salut pada empat narasumber kita hari ini, empat wanita, semuanya luar biasa, hebat dalam mendukung keluarga tercinta, dalam pekerjaannya. Uh, kita uh, sekarang sudah memasuki pukul uh, setengah 12. Acara ini nanti akan diakhiri pukul uh, eh, 12. Tetapi kita akan, masih ada satu program lagi, yaitu panel diskusi. Saya mau memanggil uh, semua narasumber untuk duduk bersama di stage ini. Kita mau mendiskusikan uh, salah satunya adalah tadi pertanyaan saya, Eh, kemudian juga akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk melalui kolom komentar YouTube dan juga uh, melalui uh, WhatsApp group. Uh, aku sekarang panggil semuanya untuk hadir di stage ini. Uh, Kak Lia sudah dipin semua ya. Ada Dokter Dara, Wati, uh, Desi, dan juga Agnes. Ya, uh, menyambung dengan uh, pertanyaan uh, saya ke Agnes tadi, mungkin ini juga bisa nanti teman-teman yang lainnya, uh, Desi dan Wati juga menambahkan, sebagai uh, diaspora Indonesia, apa yang paling dibutuhkan sebenarnya ketika orang yang kita sayangi di rantau itu uh, eh, terdiagnosis demensia? Kalau dalam situasi saya, itu hmm. saya butuh sebenarnya informasi yang sudah jadi. Ya. Jadi ya. uh, kalau kan kita tahu di zaman internet ini orang biasanya kalau kita tanya informasi, aduh saya lagi cari informasi orang dengan gampangnya Google aja. Nanti bisa dapat semua apa yang kamu cari di Google. Itu yang bukan kita butuhkan. Karena Google itu dapat bisa semuanya ada informasi, tapi kita nggak tahu informasi yang benar, yang tepat, yang mana. Jadi yang saya butuhkan tuh informasi yang sudah jadi. Orang kirim link yang langsung saya pencet udah langsung informasi itu. Atau kirim misalnya print screen buku ini kamu baca. Atau misalnya hubungin organisasi ini. Itu yang saya butuhkan saat itu. Jadi makanya saya langsung Eh, coba baca buku yang berhubungan dengan nutrisi yang bisa membantu perlambatan kerusakan di sel yang di otak yang berhubungan dengan neuron-neuron itu. Terus dan saya juga langsung hubungi adik saya, eh, keluarga saya, terus adik saya ternyata Bu hubungi Amalia Alzheimer Indonesia, terus saya langsung dihubungi juga untuk join di grupnya. Eh, dan juga saya langsung kebetulan suami saya itu donatur Alzheimer Nederland tuh dari dia umur 20-an, jadi udah lebih dari 30 tahun dia donatur. Uh, terus saya, eh, di situ saya jadi tahu langsung nomor telepon itu saya hubungin dan saya langsung dapat brosur-brosur dari Alzheimer Nederland. Uh, jadi itu yang sangat sebenarnya sangat dibutuhkan buat kita bantuan yang real, yang langsung, yang direct. Itu yang pertama kali kita butuhkan sebenarnya. Oke, okay. terima kasih Agnes. Mungkin Wati mau menambahkan sesuatu? Ya, uh, dalam proses um, tes IQ terutamanya uh, yang tadi saya katakan uh, baiknya material-material tersebut juga dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan of course <laughs> baiknya kalau ada psikolog-psikolog Indonesia juga yang mengerti budaya, uh, yang bisa mendampingi pasien Indonesia lah istilahnya. Mm -hmm. Ya sebenarnya itu uh, Mbak dan um, kedua mungkin juga untuk diaspora Indonesia khususnya yang tadi Wati, Wati katakan tuh banyak sudah ada paket yang yang siap untuk mendukung pasien. Uh, hanya waktu itu Wati karena tidak tahu, Wati mencari-cari sendiri gitu loh. Jadi cari ke Kemenkes sini, situ dan sebagainya dan Google memang membantu walaupun sebenarnya harus sudah ada protokolnya istilahnya itu juga okay. baiknya kalau uh, bisa uh, tersentralisir um, uh, sebenarnya itu dulu uh, dan Wati tadi mau mengatakan bahwa ya hak dan kewajiban seorang pasien itu juga harus dikenal dan dipahami oleh keluarga dan karena seperti contohnya tadi Wati belum cerita bahwa uh, waktu Mama di opname dalam Verpleeghuis mm -hmm. itu kita, kami ditanya tentang apakah kami jadi dokter jadi um, tim dokter dan keperawatan rumah itu menanyakan kepada kami apakah Mama boleh di CPR re resusitasi jantung paru mikir ya of course why kenapa itu adalah sebuah pertanyaan Nah, terus mereka menjelaskan bahwa dalam kondisi mama yang sudah jauh demensinya, kalau ada sesuatu penyakit yang di mana mama jadi unconscious tidak apa tidak sadar, tidak sadar, apakah mama boleh di CPR? Karena kalau di CPR kembali lagi istilahnya kondisi mama bisa lebih menderita. Ya. Nah, itu kita kaget. Kita ya ampun bagaimana kita harus menjawabnya? Yeah. Karena oh ini berat sekali waktu itu untuk Wati sama kakak saya. Um, tapi ini harus diwaspadai bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan uh, muncul dan akan terkonfrontasi lah uh, juga masalah tentang isolasi. Jadi kalau misalnya ibu masuk ke playhouse itu, beliau harus memberikan uh, persetujuan bahwa beliau akan dimasukkan ke dalam afdeling yang tertutup itu aja dulu Mbak Mani. Tadi tadi ada pemikiran-pemikiran lain tapi jadinya agak lupa. Enggak <laughs> apa-apa. Iya, nanti mungkin eh, Mati tambahin lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terima kasih Mati sama Agnes ini uh, sedikit menjawab uh, apa yang bisa yang bisa uh, nantinya juga uh, tenaga kesehatan atau juga organisasi-organisasi Indonesia yang ada di sini yang bisa bantu. Mungkin Desi bisa uh, memberikan uh, uh, apa uh, tambahan atau pengalaman kalau dari tenaga kesehatan atau dari instansi apa yang bisa apa yang bisa dilakukan biasanya kalau kalau di Belanda eh, yang saya tahu pasti itu kalau kita ke house arts eh, misalnya suami eh, atau ibu kita eh, apa ada ada apa eh, eh, apa sih sepertinya condong ke ke sifat demensia dan ciri-cirinya seperti -hmm. itu. Uh, kalau kita ke house arts itu seperti tadi Mbak Agnes bilang maunya yang satu paket udah kan teklar karena saya tahu itu kan keluarga atau orang terdekat itu udah penuh kepalanya, udah capeknya nggak karu-karuan mm-hmm. mikirinnya. Mm -hmm. Jadi maunya yang udah kan teklar, alles tuh udah semuanya udah udah udah terorganize, terstruktur dengan baik dan ya. itu biasanya ke house arts. Jadi untuk segala jenis masalah di bidang kesehatan eh, apa center pointnya kalau di Belanda itu ke house arts. Ya. Nanti ya. dari house arts dia akan eh, mem, apa eh, mengarahkan kita ke mau ke psikiater, psikolog, neurolog dan segala macam. Ya. Terus kalau untuk uh, apa um, uh, untuk apa orang-orang Indonesia di Belanda, uh, saya uh, berpikir uh, saya juga tahu Mbak Amalia juga kan uh, butuh waktu itu uh, telepon Mbak Amalia itu dari uh, Indonesian Living in Holland. Jadi tiga kata sosialisasikan, sosialisasikan, sosialisasikan. Alzheimer, Alzi ini gak cuma di platform uh, eh, ILH Indonesian Living in Holland, tapi juga uh, ke ambasade gitu loh, ke KBRI. Uh, eh, dan sejauh ini ya udah bagus, cuman kita kalau yang tinggal di Belanda uh, apa kayaknya ngelihat itu Alzheimer Nederland gitu, crowd, tapi alangkah lebih baiknya lagi lebih ya disosialisasikan lebih banyak lagi. <laughs> Ya. kayaknya udah banyak ya Mbak ya. ya. Tapi kayaknya apa ya masih bisa lebih baik lagi Indah gitu <laughs> karena kayaknya tuh ya. kalau kita udah di masalah itu tuh kayaknya uh susah untuk melihat hal lain gitu loh ya ya ya dukungan Ya. ya, ya. Jadi dukungan banyak pihak, baik itu ya dari uh, medis juga dari uh, lingkungan sosial community juga diperlukan. Ya. Kak Dara, mungkin masih ada tambahan dari Kak Dara? Ya, aku menanggapi sedikit um, mengenai support system. Sebenarnya sih um, dari dari uh, eh, Zorg Verlener dari dari tenaga kesehatan banyak ya supportnya juga. Tadi selain case manager dimensi, ada juga namanya maskapelik werker. Nah, biasanya kalau di rumah dari rumah sakit kita merefer kita minta koleha mas maskapai worker untuk membantu keluarga melihat apa yang mereka butuhkan. Apa aja informasi apa yang mereka butuhkan, atau sebenarnya bisa bertanya juga ke dokternya, ada nggak student group, ada nggak uh, grup dari keluarga, uh, biasanya untuk yang dementiran itu ada, atau untuk spesifik ya, kasus tertentu itu ada, dan eh, rata-rata geriater atau spesialis adokeniskunde atau neurolog itu mereka juga mau mencarikan tapi aku rasa yang bisa kita bisa bikin dari Alzheimer Netherlands, I mean, menurutku mungkin aku bisa bayangkan bahwa kadang-kadang um, orang Indonesia kan lebih terhauden ya, agak tertutup nggak terbuka ya, ya kurang terbuka kalau orang Belanda udah biasa tuh nyari nyari bantuan dari mana-mana nah um, kita komunitasnya mungkin lebih tertutup jadi mungkin yang bisa kita lakukan dari Alzheimer Netherlands adalah um, bersama-sama membantu um, um, ya membantu sesama yang membutuhkan informasi ringan-ringan aja misalnya kan di sini kan juga ada kayak uh, Alzheimer Cafe itu mungkin spesifik untuk Netherlands uh, uh, ya nggak spesifik sih sebenarnya buat semuanya tapi mungkin kalau bisa seperti hal seperti itu gitu atau mulai webinar seperti ini seperti itu ya. Jadi, dan ya hmm, silakan dilanjutkan kan ya, ya ya ya itu itu sih kalau dari dari dari support system ya uh, dan memang sih cari informasi itu itu nggak mudah. Ke, uh, tapi sebenarnya ba banyak, cukup banyak informasi yang tersedia gitu. Um, dan ya. aku senangnya dari dua dari, dari Mbak Wati dan Mbak Agnes support dari House Arts itu uh, uh, sangat besar gitu. Tapi kadang-kadang sayangnya tidak seperti itu gitu. Kadang-kadang juga tapi masih ada channel yang lain gitu. Ya. Ya. Ya, ya, terima kasih uh, Kak Dara. Jadi kalau aku aku aku tadi uh, sedikit rangkum dari uh, Kak Agnes, dari Kak Wati, uh mhm. -huh. Desi, dari uh, Kak Dara, uh, semuanya harus saling bersinergi. Jadi dan baik dari orang di sekitar, tapi juga dari kita sendiri untuk uh mhm. -huh. dan juga untuk eager to look for information. Jadi keinginan untuk mencari informasi juga ada bertanya karena ya. kan tadi Kak e, Dokter Dara bilang seringnya tertutup, diam aja dan harus banyak bertanya. Karena ternyata sebenarnya banyak paket-paket itu tadi ya, Kawati ya banyak paket-paket ya. yang ada banyak bantuan yang memang sudah di apa disediakan. Tinggal kita gimana carinya, gimana <laughs> mendapatkannya. Iya. Boleh Wati oh. tambahin? Um, Boleh, Mbak silahkan Lani. Wati. Um, yang tadi Wati lupa, aduh Wati juga jadi pikun. <laughs> Tapi langsung Wati tulis. uh, <laughs> ini masalah um, dukungan keagamaan Oke, okay, karena uh, ya. di di tempatnya Mama itu bagus sekali, Mbak. Um, dukungan rohani istilahnya. Ya, ya. Jadi mereka tidak menggunakan agama, walaupun kecenderungannya karena memang banyak orang Indo ya, jadi banyak orang Katolik. Itu ada selalu ada pastor tiap hari Minggu. Terus Wati mikir, aduh, ibu saya orang Muslim, di mana imam-imam um, dan kebetulan Mati sekarang juga uh, terlibat dalam kepengurusan uh, masjid di Denha apakah tidak baiknya uh, Alzinet itu melakukan sosialisasi yang dikatakan Ibu Desi juga tadi um, ke komunitas-komunitas keagamaan? Kan pasti orang Indonesia itu mencari rohani itu dalam bentuk agama. Um, seperti ya di gereja-gereja Indonesia uh, ada organisasi Hindu Buddha juga ada yang spesifik untuk orang Indonesia kayaknya kita perlu menjangkau kepada mereka uh, Aduh. supaya hangat gitu loh. Jadi ya. ibu ibu saya itu juga adalah uh, salah satu pendiri uh, komunitas Indonesia Islam di Denha. But um, karena mungkin yang tadi dokter Dara juga katakan masih tertutup, masih banyak tidak kewaspadaan, uh, baiknya ada struktur lah bantuan struktur apa, dukungan struktur dari masjid-masjid, gereja-gereja, pura-pura, uh, eh, tempel-tempel untuk pasien-pasien ini. Iya, luar biasa Karena, sekali Wati idenya. Ya. Dan ya. itu yang sangat penting sosialisasi tadi ya, dari segala channel karena tadi itu secepat mungkin terdeteksi itu se um, secepat mungkin um, um, apa namanya support sistemnya bisa dibentuk karena ya. kan tadi yang dibutuhkan adalah pasien itu adalah struktur. Eh, kadang-kadang kalau dia tidak bisa kasih eh, internal struktur, dia butuh eksternal struktur, dia butuh kegiatan. Mereka butuh bergerak, tidak hanya dalam rumah. Gitu. Secepat mungkin terdeteksi, cepat mungkin semua sistem itu bisa bisa dibangun untuk memperlambat perburukan. Hmm, ya, ya. Aduh, luar biasa sekali untuk pertanyaan satu ini kita banyak mendapat informasi apa sih sebenarnya dukungan apa yang eh, kita perlukan, apa yang bisa kita terima, apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih sekali eh, para narasumber. Untuk pertanyaan kedua, eh, karena penonton kita ini tidak hanya di Belanda, tapi juga di Indonesia dan juga mungkin eh, dimanapun di Amerika atau di di Eropa da, Eropa yang lain Eh, saya ingin tanya, uh, ada apa ya dilema. Misalnya seperti ini, kita semua diaspora Indonesia, ada sekarang ada di Belanda. Tapi kita juga punya keluarga yang mungkin ada di Indonesia, mungkin orang yang kita kasih ada di Indonesia, atau ibu, atau ayah, atau siapapun. Dan bagaimana, apa yang support apa yang bisa kita lakukan juga untuk menjembatani itu. Misalnya ibu atau ayah terdiagnosis dia, eh, demensia di Indonesia. Kita ada di Belanda. Nah itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin uh, Kak Desi, Desi uh, mau uh, yang bisa dilakukan uh, pertama-tama tadi saya mau ngoreksi sesuatu bukan ngoreksi sih tapi karena uh, Mbak Manik juga bilang kan ini platform YouTube bisa ditonton semua orang. Dari tadi kita membahasakan house arts, house arts, <laughs> tapi itu adalah dokter. Ya, GP ya, the general, general practitioner ya. practice, ya. Tapi ya. yang uh, ya yang seperti ya buat keluarga lah ya gitu, ya. bukan GP yang uh, di mana aja gitu. Tapi biasanya kalau di Belanda GP-nya kan uh, ya, sudah semacam per, dokter keluarga, jadi dokter sudah keluarga, per ya. wilayahnya. Iya betul. Nah, uh, kalau untuk di Indonesia, uh, jadi um, ya waktu itu kan saya hubunginnya uh, uh, Alzi ya. Uh, saya lihat Alzi uh, di ILH Indonesian Living in Holland grup Facebook. Terus ada iklan, ada acara uh, acara Alzi. Terus saya hubungin Mbak Amalia. Terus Mbak Amalia mengkonek saya dengan berbagai uh, instansi di Indonesia. Waktu itu saya butuh untuk ibu saya, terus um, lalu uh, karena saya lihat untuk uh, home care itu um, apa ya, uh, jadi tidak pas lah untuk kondisi ibu saya. Jadi uh, saya lebih uh, memilih yang uh, 24 jam gitu loh um, tenaga medisnya. Jadi uh, waktu itu uh, saya dapat nomor teleponnya uh, rukun, rukun senior living di Sentul. Jadi sampai sekarang ibu saya di situ, begitu. Oke, okay, Kak uh, Desi, uh, jadi ibu, ibu Desi ada di Indonesia dan juga terdiagnosis uh, ya. TIA dan sekarang dalam perawatan di uh, Masih, ya. jam di seperti nursing home gitu ya rumah rawat. Ya, ya. ya. Jadi Uh, itu bagusnya uh, di Rukun Senior Living di Sentul ini uh, dia itu um, ya sistem perawatannya tuh dia mengcopy paste dari Florida dari Amerika jadi okay, dia yeah. ada yang hmm. berbagai macam ya jadi dia punya yang kayak uh, kompleks apartemen juga sampai yang ada kolam renangnya untuk recreational gitu. Jadi untuk itu itu sih lebih ke uh, home care ya. ya. Uh, jadi mereka hmm. punya yang sesekali ada uh, perawat datang begitu. Terus ada yang uh, 24 jam seperti yang di tempat ibu saya. Terus ada juga yang uh, misalnya uh, oh eh, saya punya uang untuk beli rumah jadi bisa beli villanya di situ <laughs> sampai ada villanya gitu tapi ya untuk aktivitinya mesti bayar ekstra gitu jadi di situ ada activity dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. pasien ya. bisa pasien bisa datang ke situ ke activity itu eh, terserah dia mau satu jam dua jam atau eh, apa seluruh aktivitas dilakuin Sampai ya. ada bukan berenang sih ya, eh, main di air loh. Lucu ya. deh. Nah, uh, uh, jadi nah, itu eh, berarti uh, uh, aku aku sorry aku potong ya, uh, deh Iya, itu awalnya berarti Desi apa mencari informasi atas inisiatif sendiri iya betul uh, tentang uh, dan itu susah apa, sekali mm dan itu ya. dari ya. sebelum covid ya dari um, Januari 2020 ya itu lama sekali kita sekeluarga apa anak-anak mama tuh cari-cari yang bagus apa yang mana di mana hmm. gitu jadi itu nggak gampang gitu kalau menurut saya sih ya um, untuk di Indonesia jadi gini untuk di Belanda itu semuanya tuh udah ready untuk hmm. urusan hmm. Alzheimer karena apa karena memang di sini uh, udah teredukasi untuk itu kalau di Indonesia tuh uh, belum teredukasi. Jadi uh, ya udahlah kalau udah tua emang suka pikun kayak ya, gitu. belum merata ya. Belum merata ya, gitu ya. edukasinya. Terus juga lebih meremehkan ya kalau ya, menurut ya. saya. Oke, okay. ya. uh, jadi karena belum teredukasi secara uh, full semuanya uh, banyak orang belum teredukasi jadinya uh, instansi-instansi yang sebenarnya tuh available tapi itu nggak kelihatan gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi ya itu sosialisasikan gitu itu um, dan juga uh, untuk urusan um, uh, insurance asuransi di Indonesia juga belum tercover. Sementara yeah. di Belanda ya, untuk ya. urusan orang yang masuk di playhouse atau di nursing home itu di cover basic insurance, semuanya. Ya, masih masih banyak PR lah kalau mungkin PR iya, iya betul PR jadi itu banyak di iya, Indonesia ya iya, tapi ini uh, berarti pekerjaan uh, Alzheimer Indonesia dan juga Alzheimer Indonesia nih adalah belum selesai masih belum banyak informasi-informasi kalau menurut aku sih ini lebih ke uh, apa mudah-mudahan kalau orang lihat ini tuh bisa yang wake up wake up gitu <laughs> ngebangunin <laughs> iya yeah, eh? Jadi, ngebangunin jadi kalau menurut saya bukan cuman Alzi aja bukan Betul. cuman kedutaan bukan cuman pemerintah tapi semua orang mesti yeah. dibangunin gitu iya. <laughs> iya. ya terima kasih sih ya, Sama -sama. Uh, eh, aku mau tanya deh uh, eh, sebenar uh, eh, ada pertanyaan enggak ya di uh, kol, uh, komentar uh, YouTube coba aku cek dulu ya Uh, tunggu sebentar, di YouTube ada pertanyaan kakak Tania. Iya, tadi dukungan rohani, bantuan yang dibutuhkan, harus seperti apa. Nggak ada ya, belum ada perta belum ada pertanyaan lagi ya. Oke. Nah, uh, ya Tadi uh, sudah kita dengarkan bersama-sama tadi ada uh, Agnes, uh, Desi, Wati dan juga Dokter Dara menyampaikan apa sih sebenarnya yang yang yang perlu dilakukan ya ternyata memang banyak hal sosialisasi sosialisasi edukasi edukasi dan tidak hanya ke uh, tidak hanya hal medis tapi juga hal sosial uh, tidak hanya dari uh, tenaga kesehatan tapi juga semua lapisan masyarakat. Nah, uh, sekarang untuk menutup uh, acara bincang-bincang hari ini. Saya sebenarnya nggak mau nutup karena masih banyak yang mau dibicarakan. Saya yakin masih banyak yang mau diskusi. Tapi kita bisa bikin tahap kedua. <laughs> Mungkin beberapa bulan lagi kita bisa bikin diskusi bincang tahap kedua. Nah, untuk menutup uh, diskusi kita kali ini, saya ingin satu uh, persatu dari Dokter Dara untuk menyampaikan uh, apa satu kesimpulan kecil uh, tentang hasil diskusi kita, dukungan terhadap orang dengan demensia, dan juga caregiver, dan terutama untuk Indonesia yang ada di luar negeri. Dokter Dara. Ya, uh, eh, dimensi itu bukan hal yang tabu. Um, um, sekarang sudah jadi salah satu pembunuh nomor satu di Belanda. Secepat mungkin dideteksi, karena banyak yang bisa dilakukan untuk mensupport pasien-pasien dengan dimensi dan juga um, caregiver pasien dengan dimensi. Dan saya rasa juga sangat penting untuk kita tetap sharing dengan Alzheimer Indonesia, apa yang kita bisa lakukan dari sini uh, untuk mensupport teman-teman dan keluarga di Indonesia. Terima kasih, cakep sekali, ya. Terima kasih. Uh, Desi, Iya. Kalau dari saya, eh, kalau untuk di Belanda, kalau ada keluarga yang atau eh, ya ada keluarga yang sepertinya janggal gitu ya sifatnya atau eh, apa perlakuannya gitu ya, menurut saya coba ke house arts atau diskusikan dengan orang terdekat karena kalau saya nggak tahu, mungkin orang terdekat saya tahu apa itu Alzheimer eh, dan gimana dan manfaatkan segala platform yang sudah terbina dan terstruktur di Belanda. Jangan takut. Orang Indonesia kebanyakan takut oh entar begini eh, oh takut oh takut bahasanya kurang ini. Jangan takut. Gaspol. <laughs> untuk untuk hidup yang lebih baik dan kalau untuk di Indonesia sosialisasikan. Ya, terima kasih Jessica for Open put <laughs> eh, ya. sosialisasikan. Thank ya. you, uh, Wati. Kalau saya ini mungkin uh, ingin mengatakan bahwa kita perlu aksepta akseptasi juga. Wati uh, sangat uh, struggle di awal-awal um, merasa bersalah karena Wati tidak uh, banyak mengetahui. Jadi kita harus terus akseptasi um, dan merayakan, merayakan kehidupan budaya Indonesia. Karena Wati bersyukur sekali dengan um, departemen atau uh, bagian Lailinde yang begitu merayakan budaya Indonesia, sehingga Wati bisa uh, bilang sepertinya ibu itu sampai akhir hayatnya uh, meneruskan hidupnya dengan senyuman itu ah, aja. luar biasa luar biasa sekali merayakan kehidupan uh, dengan latar belakang kita yang culture yang berbeda kita masih tetap bisa menikmati hidup ini di negara manapun ya terima kasih Wati Agnes Agnes belum dibuka. Iya. Yeah. <laughs> sorry. Kalau saya bilang uh, ka, uh, karena Alzheimer itu biasanya deteksi deteksi dalam usia tertentu yang sudah melewati kalau kita bilang lansia. Tapi kalau untuk orang-orang yang kena Alzheimer yang deteksinya dalam usia muda, kita jangan uh, jangan malu karena apalagi kalau deteksi dini seperti suami saya dia masih masih istilahnya 80% ya kalau saya anggap dia masih bisa diajak ngomong normal Cuma sekarang kita jadi tahu gimana tahu hari-harinya dia itu seperti apa. Dan komunikasikan dengan semua orang sekeliling kita, sekolahnya anak-anak, eh, tempat kerja, tempat kerja saya. Saya berusaha komunikasi, saya berusaha libati manajer-manajer saya, jadi mereka biar tahu keadaan saya gimana karena uh, believe it or not, walaupun kita tinggal di Belanda, jangan nganggap orang di Belanda itu uh, udah tahu semua tentang Alzheimer banyak yang masih nggak tahu tentang Alzheimer, nggak hanya di Indonesia, tapi mereka memang lebih terbuka. Jadi komunikasikan, komunikasikan, komunikasikan, kasih tahu semua orang, terlebih yang dekat sekeliling kita. Jadi mereka bantu saya untuk eh, menjaga anak-anak saya, menjaga rumah tangga saya, menjaga saya sendiri. Karena kalau saya sendiri down, saya sendiri sakit, saya sendiri ada apa-apa, siapa yang akan bisa menolong keluarga saya? Ya kan? Jadi ya. itu yang penting uh, komunikasikan dengan semuanya dan sebisa mungkin menjalin hubungan yang baik dengan case manager. Case manager itu orang yang paling penting kalau menurut saya saat ini untuk saya. Saya punya bahasa Belanda itu nggak perfect karena saya selalu kerja yang internasional. Jadi saya punya bahasa Belanda nggak pernah dipakai saya cuek <laughs> seperti yang tadi uh, Desi bilang atau atau Wati pokoknya gaspol pokoknya kita cuek aja nggak nggak bahasa Belanda kaca balo, mereka orang orang Belanda itu live mereka itu kalau dia lihat kita itu berusaha sekeras mungkin untuk mengerti berbicara dalam bahasa Belanda mereka akan tahu kita kalau kita itu benar-benar mau uh, apa namanya as, uh, apa sih jadinya kita tuh menghargai uh, Belanda kita tinggal di Belanda dan kita menghargai jadi terus komunikasikan dan jangan malu untuk cari info dan pakai benar eh, fasilitas yang ada di Belanda karena kita tuh beruntung sekali dibandingkan dengan keluarga kita yang di Indonesia. Ya, terima kasih Agnes. Eh, kata eh, kesimpulan Agnes yang terakhir ini mengingatkan saya pada tema bulan Alzheimer sedunia tahun ini, No Dementia, No Alzheimer cari informasi, eh, komunikasikan. Dan di Indonesia tema tahun ini adalah You are not alone. Kita tidak sendirian. Jadi kita bisa bersama-sama saling bantu-membantu, menguatkan, tapi juga mencarikan informasi uh, apa uh, untuk keluarga yang kita kasihi. Dan yang paling penting, orang dengan demensia dan kita sebagai caregiver semuanya berhak untuk bahagia. Ya, uh, terima kasih semua narasumber saya hari ini yang luar biasa sekali meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu, masih ada pertanyaan sebenarnya ternyata di uh, kolom uh, YouTube. <laughs> nah, eh, mungkin ini nanti bisa eh, kakak-kakak bisa bantu untuk menjawabnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rustin. Adakah pengalaman narasumber bahwa penderita demensia juga rohani keyakinannya hilang sama sekali? Mungkin ini kita bisa eh, nanti bantu menjawabnya, tapi di luar sesi ini karena sesi ini sudah akan kita tutup. Pak Rustin, bila ingin bisa menuliskan juga email dan nanti kita bisa kirimkan jawaban melalui email Pak Rustin. Terima kasih para narasumber yang hebat, terima kasih pendukung eh, di belakang layar, dan juga terima kasih juga para penonton YouTube yang setia, yang juga hebat meluangkan waktu hari ini untuk bersama-sama kita belajar dan mendengarkan cerita-cerita menarik cerita cerita yang menginspirasi dari diaspora Indonesia yang ada di Belanda. Kiranya informasi hari ini bisa juga bermanfaat buat komunitas Indonesia lainnya di negara lain, maupun juga komunitas Indonesia di Indonesia. Uh, saya mau akhiri talk show, uh, acara uh, apa, uh, online sesi pada siang hari ini, namun sebelumnya saya diingatkan ini dengan agenda-agenda yang masih bisa, agenda-agenda dalam rangka World Alzheimer Month yang masih bisa diikuti oleh semua eh, lapisan masyarakat. Ini ada uh, demensi anders e di daerah Sais, eh, Alzheimer Indonesia Nederland uh, bisa um, uh, turut ambil bagian dalam kegiatan ini ada foto tenton styling yang masih uh, atau pameran foto yang masih berlangsung sampai tanggal 14 Oktober nanti dan juga ada uh, apa diskusi-diskusi uh, menarik salah satunya diskusi yang tadi Wati ceritakan tentang rohani ada ini diskusi Zora for Ouderen uh, uit Nederlandse Kulturen di masjid di mas di Zeist Kemudian ada Indonesia Day, itu tanggal 2 Oktober di Limburg. Eh, kemudian ada eh, isu penting terkini seputar demensia. Ya. Eh, ini juga ada kegiatan di Indonesia. Si penikmat ketinggian, pendaki 4P, ini diskusi juga Instagram Live. Kemudian ada reflector early detection of Alzheimer disease and the perspective of caregiver. Banyak sekali agenda-agenda yang masih eh, bisa dinikmati. Silahkan cek-cek terus kanal-kanal uh, Alzheimer Indonesia Nederland dan juga kanal sosial media dari Alzheimer Indonesia. Terakhir dari saya, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua komunitas Indonesia dimanapun Anda berada. Jangan maklum dengan pikun.